<laughs> ल त्यसरी चाहिँ हामी बढिराखेका छौँ र विशेष गरेर प्रमोद सर अब अनलाइन इन्डस्ट्री भन्ने बित्तिकै अनलाइनमा धेरै किसिमको बिजनेसहरू हुन्छ है बुझ्नुभयो नि तपाईँको सुन्नुभएको होला तपाईँले इ कमर्स पनि अनलाइन बिजनेस हो ड्रप सिपिङ पनि तपाईँको चाहिँ अनलाइन बिजनेस नै हो तपाईँको भनौँ न त्यो पछाडि अहिले लेटली तपाईँको चाहिँ क्रिप्टो करेन्सी एनएफटी मेटाभर्सहरू पनि आएको छ यो पनि काइन्ड अफ अनलाइन बिजनेस नै हो डिजिटल मार्केटिङ पनि अनलाइन बिजनेस नै हो इभन तपाईँले अब युट्युबिङ गर्नुहुन्छ ब्लगिङ गर्नुहुन्छ यो पनि अनलाइन फिल्डसँग रिलेट नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस अनलाइन फिल्डसँग नै रिलेट कामहरू हुने भएको हुनाले अनलाइनमा चाहिँ पहिलो कुरा तपाईँ चाहिँ के कन्फ्यु के चाहिँ क्लियर हुनुहोस् भने अनलाइनमा थुप्रै किसिमको कामहरू चाहिँ हुन्छ है थुप्रै किसिमको कामहरू हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी स्पेसिफिक भएर सबभन्दा पहिला छिर्ने हो त्यस पछाडि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले अन्य स्टेप्सहरू चाहिँ हामी चाल्दै जाने हो है नि प्रमोद सर जस्तो हो सबै सबै कुरा त एकैचोटि सम्भव छैन नि त र मेन हामीले विशेष गरेर हामीले सिकाउने अथवा चाहिँ गर्ने भनेको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस हो हुन त मैले हामीले विशेष गरेर टिममा हामीले ब्लगिङ पनि गरिराखेका छौँ वेन वी गट टाइम हामीले टाइम पाउँदाखेरि ब्लगिङ गरिराखेका छौँ युट्युबिङसँग रिलेट हामीले कामहरू गरिराखेका छौँ युट्युबिङ हाम्रो छुट्टै तपाईँको चाहिँ तिन चारवटा च्यानलहरू छ अनि त्यस पछाडि आएर हामीले सर्ट टाइममा थोरै इ कमर्स पनि हामीले चाहिँ गरेको थियौँ तर अहिले त्यसलाई स्थगित गरेर हामीले चाहिँ रोकेका छौँ अनि अर्को भनेको चाहिँ अब डिजिटल एजेन्सी हाम्रो आफ्नै छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो धेरै कामहरूको बावजुद पनि हामीले चाहिँ एउटा स्पेसिफिक काम गर्छौँ त्यो चाहिँ के त भन्दाखेरि online affiliate marketing online affiliate marketing जुन चाहिँ तपाईँको यो एफिलिएट बिजनेसको आफ्नै मोडल आफ्नै सिस्टम छ र यो सिस्टमभित्र के सिकिन्छ म तपाईँलाई विशेष गरेर यो सेसनमा तपाईँ तपाईँलाई म सेयर गर्छु पनि होइन एफिलिएट बिजनेसको मोडलले चाहिँ कसरी काम गर्छ लगायतको चाहिँ जस्तो इएसबिआई कन्सेप्ट मेरो तपाईँले कतिवटा भिडियो हेर्नु भएको छ प्रमोद सर मैले तपाईँको यसमा पठाउनु भएको तिन चारवटा थियो अनि युट्युबमा पनि हेरेको लगभग भनौँ न सात आठवटा भिडियो हेरेको छु होला ओके लेटली कहिले हेर्नु भएको छ मेरो भिडियो पछिल्लो समय लेटली पछिल्लो समय पछिल्लो समयको त हेरेको छैन त्यो एउटा के सम्बन्धी सेयर सम्बन्धी के सम्बन्धी थियो okay thank you so much र सो तपाईँ क्लियर हुनुभयो नि अनलाइनमा चाहिँ धेरै फरक फरक किसिमको कामहरू हुन्छ भन्ने कुरामा तपाईँ क्लियर हुनुभयो क्लियर हुनुभयो क्लियर हो अब अर्को कुरा फेरि म तपाईँलाई के क्लियर पार्न चाहन्छु भने अनलाइनमा विशेष गरेर कुनै पनि हामीले काम गर्नुको अन्तिम उद्देश्य भनेको पैसा कमाउनु नै हुन्छ र तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर अनलाइनमा म चाहिँ टु मेरो एक्सपिरियन्स मेरो अनुभव अनुभवले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टु क्याटेगोरीको अनलाइनमा चाहिँ पैसा छ एउटा चाहिँ इजी मनी एउटा चाहिँ हार्ड मनी बुझ्नुभयो नि एउटा चाहिँ इजी मनी एक एउटा चाहिँ हार्ड मनी अब जस्तो तपाईँको हामीले दुईवटै क्याटेगोरीको तपाईँलाई कामहरू गराउँछौँ तपाईँ गर्न चाहनुभयो भने तर यसमा अलिकति डिफ्रेन्सिएट पनि हामी अलिकति यसलाई फरक पनि छुट्याउन जरुरी छ कि हार्ड मनी भनेको जस्तो एफिलिएट बिजनेस पनि एउटा हार्ड मनी नै हो तर यसमा के हुन्छ तपाईँले हार्ड मनी भनेको के त भन्दाखेरि यसमा तपाईँले सिक्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नुपर्ने हुन्छ अलिकति मेहनत र आफ्नो फोकस लगाउनु पर्ने हुन्छ तर यसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा रिस्क भन्ने कुरा चाहिँ थोरै कम हुन्छ क्या एकदम शून्य जस्तो नै हुन्छ क्या हार्ड मनीमा चाहिँ अर्को किसिमको फेरि तपाईँको चाहिँ काम हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ इजी मनी भन्छ इजी मनीमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हाई रिस्क हुन्छ राइट सो दुई किसिमको पैसा अनलाइनमा विशेष गरेर तपाईँ हामीले बनाउन सकिन्छ एउटा भनेको हार्ड मनी एउटा भनेको इजी मनी इजी मनी भनेको एकदम रिस्क एकदमै त्यसको पोटेन्सियल हाई हुन्छ तर एकदमै पैसा कमाउन फेरि सजिलो पनि हुन्छ उत्तिकै सजिलो पनि हुन्छ त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँ विशेष गरेर हामीले अलिकति मेहनत नै गरौँ भन्छु क्या होइन कुनै पनि काम गरिसके पछाडि चाहिँ अगाडि लाइफ टाइम त्यसलाई लङ लास्टिङ लानु छ भने म चाहिँ के सजेस्ट गर्छु भने अलिकति मेहनत गरौँ सिकौँ नै भन्छु र आजको सेसनमा हामी चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले इएसबिआई e कन्सेप्ट बुझ्नुभएको छ कि छैन sir ESBI concept ESBI PSBI. Full form. हो सर ल म तपाईँलाई सर बुझाउँछु आजको म तपाईँलाई सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ इएसबिआई e कन्सेप्ट बुझाउँछु अलिकति हामी फाइनेन्सियल एजुकेसनको विषयमा पनि थोरै हामी चर्चा गर्नेछौँ आजको सेसनमा अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ एफिलिएट बिजनेसले कसरी काम गर्छ होइन मैले भने नि त हरेक मेरो प्रोजेक्टमा मैले एफिलिएट बिजनेसको कन्सेप्ट प्रयोग गरिराखेको हुन्छु र म म के चाहिँ भन्छु भन्दाखेरि एभ्री स्टार्टअपले एभ्री नयाँ भोलि भविष्यमा चाहिँ बिजनेस गर्न चाहनेहरूको लागि चाहिँ एफिलिएट बिजनेस सबभन्दा पहिलो स्टेप्स म भन्छु क्या मान्छेले तपाईँको कुनै पनि बिजनेसको आइडिया नै न न नसिकिकन कुनै कन्सेप्ट नै नसिकिकन हावाको भरमा आठ दस लाख लगाएर चाहिँ तपाईँको बिजनेस सुरु गरिराखेको मैले पाउँछु पाउँछु कि एकदम मलाई दुःख लाग्छ त्यो देख्दाखेरि अनि एट द इन्ड त्यो दुई चार वर्षमा क्लोज हुने नै हो तर यदि भोलि चाहिँ तपाईँ भनौँ न तपाईँ पनि तपाईँ अब एफिलिएट बिजनेस गर्नुहुन्छ भने त त्यो अपर्च्युनिटी छ नै तर भोलि कथम कुनै पनि तपाईँ चाहिँ भनौँ न भविष्यमा चाहिँ बिजनेस गर्न गइरा राख्नुभएको छ भने चाहिँ मेरो एकदमै हम्बल रिक्वेस्ट चाहिँ कम्तीमा एफिलिएट बिजनेस एउटा सिस्टम सिक्नुहोस् क्या त्यो सिकिसके पछाडि ओभरअल बिजनेस सिस्टम चाहिँ त्यहीभित्र हुन्छ म चाहिँ भन्छु मेरो अहिले हामीसँग करिबन चार पाँचवटा प्रोजेक्ट्सहरू रनिङ अन द रनिङ छ त्यो प्रोजेक्ट्सहरूमा अलमोस्ट हामीले एफिलिएट बिजनेसकै कन्सेप्टलाई प्रयोग गर्छौँ होइन भनिसके पछाडि एफिलिएट बिजनेसमा चाहिँ हामीले के सिक्छौँ त भन्ने कुरा म चाहिँ यो सेसनमा तपाईँलाई सेयर गर्नेछु र अर्को भनेको चाहिँ हामीले रनिङ गरिराखेको हाम्रो प्रोजेक्ट्सको कम्पनीको प्लेटफर्मको चाहिँ मिसन भिजन र अब्जेक्टिभ्सको विषयमा पनि अलिकति कुरा गर्नेछौँ र लास्ट हामीले चाहिँ इन्कमहरूको कस्तो कस्तो किसिमको चाहिँ इन्कम तपाईँले चाहिँ जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा पनि थोरै चर्चा गर्छौँ र लास्ट भनेको चाहिँ अनलाइन बेनिफिट्सहरूको विषयमा पनि सरसर्ती हामी हेर्नेछौँ है त प्रमोद सर हामी अगाडि बढौँ ओके सर ओके सो म तपाईँलाई यहाँ स्क्रिन सेयर गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु विशेष गरेर यहाँ मेरो स्क्रिन तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होला तपाईँको एफिलिएट बिजनेसको चाहिँ हिस्ट्री तपाईँले गुगलमा गएर हेर्नु होला यसको निकै लामो हिस्ट्री छ र यो एकदमै चाहिँ सिस्टमेटिक बिजनेस तपाईँको यो निकै लङ हिस्ट्री बोकेको चाहिँ बिजनेस हो यो तपाईँको चाहिँ यसको विषयमा चाहिँ धेरै अध्ययन हामीले गर्न सकिन्छ र हामीसँग टाइम एकदम कम छ यो टाइममा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले म तपाईँलाई अनुरोध गर्छु एकचोटि तपाईँसँग पनि फ्री टाइम छ भने प्लिज एफिलिएट बिजनेसको विषयमा गुगलमा गएर सर्च आउट गर्नुहोला र विशेष गरेर पश्चिमी मुलुकहरूमा तपाईँको युएस युरोपतिर चाहिँ एफिलिएट बिजनेसको चाहिँ कन्सेप्ट एकदमै बढी चाहिँ तपाईँको चाहिँ रहेको पाइन्छ र एफिलिएट बिजनेसमा पनि फेरि तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर फिजिकल प्रडक्ट डिजिटल प्रडक्ट भन्ने क्याटेगोरीहरू हुन्छ तपाईँले जुन चाहिँ जस्तो हाम्रो ट्रेनिङ हुन्छ त्यो ट्रेनिङमा तपाईँले ओभरअल तपाईँको चाहिँ कस्तो हो फिजिकल प्रडक्ट डिजिटल प्रडक्ट कस्तो हो हाई टिकट प्रडक्ट कस्तो हो लो टिकट प्रडक्ट कस्तो हो ओभरअल त्यो कन्सेप्टहरू पनि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ र एउटा एफिलिएट बिजनेसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको रिसर्च गरिसके पछाडि तपाईँले बुझ्नु आफै पनि बुझ्न त सक्नुहुन्छ तर तपाईँले अलरेडी चाहिँ हाम्रो सिस्टममा जानुहुन्छ भने चाहिँ हामीले एफिलिएट बिजनेस मात्र गरेर सस्टेन गर्न सक्ने एउटा मोडल चाहिँ हामी दिन्छौँ किन भन्दाखेरि हामीले रिसर्च गरेर हामीले प्रडक्ट डिजाइन गरेका छौँ हामीले रिसर्च गरेर चाहिँ एउटा प्लेटफर्म डिजाइन गरेका छौँ र त्यो प्लाटफर्मभित्र मात्र तपाईँले भयो र अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ म्याक्सिमम् सक्सेस हुने चान्सेस चाहिँ तपाईँको रहन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँलाई सजेस्ट गरेँ तपाईँ फ्री टाइम हुँदाखेरि एफिलिएट बिजनेस मोडलको विषयमा चाहिँ गुगलमा गएर चाहिँ सर्च आउट गर्नु होला है त सर सकिन्छ हुन्छ हुन्छ सो अलिकति म अलिकति एफिलिएट बिजनेसको डिप डिटेल्समा अलिकति म तपाईँलाई लान चाहे कसरी एफिलिएट बिजनेस मोडलले चाहिँ काम गर्छ त्यो विषयमा हामी थोरै चाहिँ यहाँ चर्चा चर्चा चाहिँ गर्छौँ है त सो त्योभन्दा अगाडि मैले तपाईँलाई अघि भन्दै थिएँ इएसबिआई e कन्सेप्ट तपाईँको बाहिरी बुक्सहरू कतिको पढ्नुहुन्छ तपाईँले तपाईँ हो के अरे स्कुल बुक कलेज बुक बाहेक कतिको बाहिर आउटर बुकहरू पढ्नुहुन्छ तपाईँले त्यति सर पढ्नु पर्यो <laughs> पढ्नु पर्यो सर यदि मेरो चाहिँ के हम्बल रिक्वेस्ट छ भने यदि तपाईँ फाइनेन्सियल्ली चाहिँ लिटरेट हुन चाहनुहुन्छ भने यदि फाइनेन्सियली सक्सेस जो कोही मान्छे चाहिँ हामी हुन चाहन्छौँ भने आउटर फाइनेन्सियल एजुकेसन लिन अत्यन्तै जरुरी छ फाइनेन्सियल एजुकेसन हाम्रो कलेज युनिभर्सिटी कहीँ पनि मलाई लाग्छ डिजाइन गरिएको छैन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो म जहिले भन्छु कि हामीले त हाम्रो पुस्ताले हाम्रो अघिल्लो पुस्ताले चाहिँ फाइनेन्सियल एजुकेसन नपाएर नै हामीले स्ट्रगल गरिरहेछौँ सर हो कि नै अझै पनि अझै पनि तपाईँ हामीले पनि चाहिँ फाइनेन्सियल एजुकेसनको विषयमा लिटरेट भएनौँ भने एजुकेट भएनौँ भने अझै पनि हाम्रो अपकमिङ पुस्ताले पनि उत्तिकै चाहिँ फाइनेन्सियल कुराको लागि चाहिँ स्ट्रगल गर्नुपर्नेछ सो थोरै यहाँ फाइनेन्सियल एजुकेसनसँग रिलेट हामी कुरा गर्छौँ यहाँ विशेष गरेर संसारमा चाहिँ कति प्रकारको इन्कम हुन्छ होला तपाईँलाई केही आइडिया छ any idea Pramod sir income दुई होला नि सर संसारमा विशेष गरेर तिन प्रकारको आम्दानीको विषयमा हामी चर्चा गरेको पाइन्छ र हामी चाहिँ विशेष गरेर यहाँ दुई किसिमको मात्र इन्कमहरूको विषयमा हामी चर्चा गर्छौँ त्यो चाहिँ एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कमको विषयमा मात्र यहाँ हामी चर्चा गर्छौँ अर्को भनेको पोर्टफोलियो इन्कम पनि भन्छ तपाईँको नेक्स्ट थर्ड टाइप थर्ड क्याटेगोरीको इन्कमलाई पोर्टफोलियो इन्कम क्याटेगोरी भन्छ सो हामी चाहिँ एक्टिभ इन्कम र प्यासिभ इन्कमको विषयमा अलिकति चर्चा गर्छौँ र एक्टिभ इन्कम भनेको के हो पहिलो बुझ्न जरुरी छ यसको डेफिनेसन र प्यासिभ इन्कम के हो भन्ने विषयमा चाहिँ अलिकति बुझ्न जरुरी छ एक्टिभ इन्कम भनेको जबसम्म हामी सक्रिय भएर आफ्नो टाइम इनर्जी आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो नलेज आफ्नो चाहिँ सम्पूर्ण कुराहरू दिएर कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि ठाउँमा हामी हामीले काम गर्छौँ र त्यो बापत हामीलाई पेमेन्ट आउँछ हाम्रो ब्याङ्कमा डिपोजिट आउँछ हामीलाई चाहिँ क्यास आउँछ त्यो क्याटेगोरीको इन्कमलाई चाहिँ हामी एक्टिभ इन्कम भन्छौँ र अर्को भनेको चाहिँ प्यासिभ इन्कम प्यासिभ इन्कम भनेको चाहिँ त्यो इन्कम क्याटेगोरी हो तपाईँले काम गर्नुहोस् नगर्नुहोस् आफ्नो टाइम दिनुहोस् नदिनुहोस् इनर्जी दिनुहोस् नदिनुहोस् नलेज दिनुहोस् नदिनुहोस् एक्सपर्टिजलाई तपाईँले चाहिँ दिनुहोस् नदिनुहोस् तर तपाईँको लागि चाहिँ पैसा आइराख्छ भने त्यो क्याटेगोरीको इन्कमलाई चाहिँ प्यासिभ इन्कम क्याटेगोरी भनेर भनिन्छ राइट सो रोबर्ट कियोसाकी जुन जापानिज एउटा चाहिँ पछि युएस सिफ्ट हुनुभयो उहाँले फाइनेन्सियल एजुकेसनसँग रिलेट थुप्रै बुक्सहरू लेख्नु भएको छ म तपाईँलाई सजेस्ट गर्छु अपकमिङ डेजमा तपाईँ हामीसँग बढेर बढ्नुभयो भने म तपाईँलाई केही बुक्सहरू पनि पठाइदिन्छु पक्कै पनि पठाइदिन्छु तपाईँलाई मैले यहाँ पठाउन केही साथीहरूलाई पठाउनको लागि यहाँ माथि केही बुक्सहरू पनि रेडी गरेर पनि राखेको छु सो फाइनेन्सियल एजुकेसनमा उहाँले जस्तो रिच द्याट पोर द्याट एकदमै पढ्नै पर्ने पुस्तक आफ्नो फ्यामिलीलाई पनि तपाईँले पढ्नुपर्ने छ तपाईँको सर्कल जो हुनुहुन्छ नि तपाईँको एकदम क्लोज जो चाहिँ फाइनेन्सियल्ली लिटरेट हुन चाहन्छन् उनीहरूलाई तपाईँले प्लिज किनेर पनि दिनुहोस् भन्छु मसिन रिच द्याट पोर द्याट त्यस पछाडि cash flow quadrant the business school पछिल्लो समयमा उहाँले लेख्नुभएको चाहिँ फेक लगायतको थुप्रै पुस्तकहरू उहाँले चाहिँ फाइनेन्सियल एजुकेसनको क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ यो बुक्सहरू चाहिँ लेख्नुभएको छ र उहाँले ती बुकहरू लेख्नु भएको मध्ये एउटा बुक छ क्यास फ्लो क्वाड्रन कहीँ कहीँ साल अगाडि तपाईँको चाहिँ eighty to twenty eighty to twenty principle एउटा रुल भन्ने चाहिँ पुस्तक थियो त्यो पुस्तकलाई चाहिँ म्याक्सिमम् एन्टरप्रेन्यर्सहरूले चाहिँ फलो गर्ने गर्थे तर आजको समयमा चाहिँ इएसबिआई क्यास फ्लो क्वाड्रन चाहिँ maximum entrepreneurs is and every एन्टरप्रेन्यर्सहरूले चाहिँ फलो गर्ने गर्छन् र उहाँले त्यहाँ के खुलास्ता हामीलाई बनाउनु भएको छ भने नि सर संसारमा संसारमा मान्छे चाहिँ एकर्डिङ टु प्रोफेसन प्रोफेसनको प्रोफेसन वाइज हामीले मान्छेलाई हेर्दाखेरि चाहिँ संसारमा चाहिँ चार क्याटेगोरीको हुन्छ भनेर भन्नुभएको छ क्या ESBI employee self employee business owner र इन्भेस्टर मान्छे कि त इम्प्लोइ हुन्छ कि त मान्छे सेल्फ इम्प्लोइ हुन्छ कि त मान्छे बिजनेस ओनर हुन्छ कि त मान्छे इन्भेस्टर हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ सेयर गर्नुभएको छ यो एक्ज्याक्टली मैले टु थाउजन्ड एटिनभन्दा अगाडि यो रुल मैले मलाई पनि थाहा थिएन जब पछाडि म आइपुगेँ नि यो रुलमाथि स्टिल म आफैले वर्कआउट गर्दैछु सर सो तपाईँलाई पनि मेरो हम्बल रिक्वेस्ट के छ भन्दाखेरि नि तपाईँ साँच्चै नै अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ र एउटा चाहिँ त्यो इन्कमको लागि तपाईँ तयार हुन चाहनुहुन्छ भने यो रुललाई तपाईँले चाहिँ नछुटाउनु होला तपाईँले लेखेर राख्नु होला भन्छु म चाहिँ अलिकति हामी डिपमा जाउँ है त सो इम्प्लोइको विषयमा अलिकति हामी चर्चा गरौँ इम्प्लोइ को हुन सक्छ त इम्प्लोइ को हुन सक्छ तपाईँको विचारमा सर वर्कर होइन ओके सो ठिक छ एक्ज्याक्टली इम्प्लोइ भनेको चाहिँ त्यो वर्गको मान्छे हो जसले चाहिँ आफ्नो टाइम आफ्नो इनर्जी आफ्नो एक्सपर्टिज आफ्नो नलेजलाई लिएर अरू कसैको लागि काम गर्छ they are call employee for example तपाईँको एउटा कन्स्ट्रक्सनमा काम गर्ने लेबरदेखि तपाईँको चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्ने डक्टरसम्म चाहिँ को हो त इम्प्लोइ हो बुझ्नु भयो नि सो पन्ध्र बिस वर्ष तपाईँको चाहिँ ग्रेजुएट भएर तपाईँको आउँछ नाइन टु फाइभ जब गर्छ के हो त कुनै अर्गनाइजेसनको पनि इम्प्लोइ हो नि त doctor, lawyer, engineer, urbanist, right? So employee भनेको चाहिँ त्यो वर्गको मान्छे हो जसले आफ्नो टाइम इनर्जी एक्सपर्टिजलाई लिएर अरूको लागि काम गर्छ त्यो बापत मासिक उसले चाहिँ ज्याला पाउँछ स्यालेरी पाउँछ इम्प्लोइ अर्को भनेको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ सेल्फ इम्प्लोइ भनेको चाहिँ को हो त भन्दाखेरि जसले चाहिँ आफ्नो लागि काम गर्छ आफ्नो एक्सपर्टिजलाई आफ्नो नलेजलाई आफ्नो टाइमलाई आफ्नो लागि काममा लगाउँछ भने they are call self employee क्याटेगोरीको मान्छे फर इक्जाम्पल एउटा डक्टर इम्प्लोइ थियो कुनै हस्पिटलको इम्प्लोइ छ तर नाइन टु फाइभ सँगसँगै चाहिँ एक्स्ट्रा चाहिँ उसले चाहिँ फार्मेसी खोल्छु क्लिनिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ ओपन गर्छु भनेर उसले क्लिनिक खोल्यो भने के भयो त ऊ सेल्फ इम्प्लोइ भयो नि त हो कि नै sir yes yes sir no sir yes so self employee भन्ने बित्तिकै सानो सानो किराना पसल चलाउने हुनसक्छ सानो रेस्टुरेन्ट चलाउने हुनसक्छ भनौँ न जो चाहिँ एउटा सोलो सोलो एउटा चाहिँ ड्राइभ गर्छ आफ्नो सानो एउटा चाहिँ सर्भाइभलको लागि चाहिँ ड्राइभ गर्छ भने कुनै बिजनेस चाहिँ सानो सानो लेभलको चाहिँ ड्राइभ गर्छ भने त्यही आर कल सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीको मान्छेहरू पर्छन् र यो इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइले छ नि सर सेल्फ इम्प्लोइ र इम्प्लोइले मात्र एक्टिभ इन्कम गेन गर्छन् मात्र एक्टिभ इन्कम गेन गर्छन् एउटा डक्टर जबसम्म हस्पिटलमा काम गर्छ तबसम्म मात्र उसले चाहिँ पैसा बनाउँछ पैसा कमाउँछ एउटा तपाईँको चाहिँ सेल्फ इम्प्लोइ भनौँ न एउटा तपाईँको चाहिँ किराना पसल गर्ने मान्छे जबसम्म उसले चाहिँ सटर खोल्छ जबसम्म उसले चाहिँ आफ्नो दोकान खोल्छ तबसम्म मात्र चाहिँ उसको चाहिँ इन्कम आउँछ कुनै दिन भनौँ न कुनै सोसियल वर्कको लागि जानु पर्यो कुनै फ्यामिली टाइम स्पेन्ड गर्नु पर्यो ट्राभल गर्नु पर्यो भने यो क्याटेगोरीको व्यक्तिहरूको चाहिँ इन्कम के हुन्छ त स्टप हुन्छ सो यो क्याटेगोरीको व्यक्तिहरूले के कस्तो इन्कम गर्छन् त एक्टिभ इन्कम गर्छन् सक्रिय आमदानी मात्र गर्छन् अर्को क्याटेगोरीको व्यक्तिको विषयमा अलिकति चर्चा गरौँ बिजनेस ओनर बिजनेस ओनर भनेको को त ट्याक्कै तपाईँको इम्प्लोइको अपोजिट जसले अरूको टाइमलाई युटिलाइज गर्छ जसले अरूको एक्सपर्टिज इनर्जी होइन यो कुराहरूलाई चाहिँ प्रयोग गरेर चाहिँ के गर्छ त एउटा चाहिँ अर्गनाइजेसन बिल्ड गर्छ एउटा चाहिँ के गर्छ त एम्पायर बिल्ड गर्छ सो त्यो क्याटेगोरीको मान्छे चाहिँ बिजनेस ओनर जोसँग चाहिँ फाइभ हन्ड्रेड चाहिँ वान थाउजन्ड एभबको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त इम्प्लोइहरू छन् उनीहरूले विशेष गरेर अहिले लेट लेटली हेर्नु भने टेक्नोलोजीलाई पनि लिभरेज गरेको पाइन्छ लिभरेज भन्ने वर्ड चाहिँ शब्द चाहिँ धेरै पावरफुल छ सर होइन सो यो व्यक्तिको चाहिँ यो व्यक्तिहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिजनेस ओनर क्याटेगोरीमा पर्छन् जस्तो नेपालको कन्टेक्समा विनोद चौधरी जस्तो तपाईँको चाहिँ फेसबुकको मालिक जुकरबर्ग उनीहरूको लागि संसारभरिबाट कति मान्छेहरूले काम गरिराखेको छ उनीहरू आफू इन्भल्भ नहुँदा पनि उनीहरूको के भइराखेको छ इन्कम आइराखेको छ so they are call business owner र नेक्स्ट कम्स इन्भेस्टर जस्तो भनौँ न सेल्फ इम्प्लोइ यो क्लिनिक खोल्ने डक्टर मानव चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिइओ सिएफओ लगाएर चाहिँ अलिकति म्यासिभ वेमा चाहिँ उसले चाहिँ एउटा चाहिँ हस्पिटल खोल्यो के भयो त ऊ बिजनेस ओनर भयो नि त होइन सर भयो नि सो अर्को क्याटेगोरीको चाहिँ इन्भेस्टर इन्भेस्टर क्याटेगोरी भनेको चाहिँ त्यो व्यक्ति हो जसले पैसाको लागि काम गर्दैन पैसाले चाहिँ आफ्नो आफ्नो लागि काममा लगाउँछ पैसालाई चाहिँ आफ्नो लागि काममा लगाउँछ सो त्यो क्याटेगोरीकोलाई चाहिँ इन्भेस्टर क्याटेगोरी भन्छ बुझ्नुभयो नि एउटा भनाइ छ investor does not work for money investor does not work for money the money work for investor investor पैसाको लागि काम गर्दैन सर पैसाले चाहिँ इन्भेस्टरको लागि काम गर्छ सो विभिन्न सेक्टरहरू छन् सर रियल इस्टेट होला स्टक होला कमोडिटिज होला लगायतको अहिले लेटली समयमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्नोलोजीले विभिन्न तपाईँको चाहिँ इन्भेस्टिङ प्लाटफर्म्सहरू क्रिएट गर्दै आइरहेको छ सो इन्भेस्टर भनेको चाहिँ त्यो क्याटेगोरीको लागि चाहिँ हामी भन्छौँ सर सो यो बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले कस्तो कस्तो किसिमको इन्कम गेन गर्छ sir passive passive income gain passive income gain गर्छन् सो बिजनेस ओनर र इन्भेस्टरले जहिले पनि प्यासिभ इन्कम गेन गर्छ म तपाईँले फ्याक्ट एउटा डेटा सेयर गर्छु तपाईँले गुगल गएर पनि चाहिँ तपाईँ जानुहोला सर्च आउट गर्नुहोला संसारको आठ अर्बभन्दा बढी चाहिँ जनसङ्ख्या छ अहिले right eight hundred eight billion over peoples all around the world त्यसमध्ये संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू आफ्नो लाइफ यहीँ यहीँ यहीँ सकिन्छ सर सन् पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरूको लाइफ चाहिँ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइमै टुङ्गिन्छ सर बुझ्नुभयो नि त्योभन्दा उनीहरू माथि जानै सक्दैनन् के है कसैले हो के अरे जहिले पनि के भन्छन् त मसँग पैसै छैन म मलाई मेरो यस्तो प्रब्लम भयो मेरो उस्तो प्रब्लम भयो त्यो क्याटेगोरीको मान्छेहरू जहिले पनि प्रोकास्टिनेट हुन्छन् सर एउटा तपाईँलाई थाहा छ कि छैन तपाईँले एउटा पा the power of subconscious mind भन्ने पुस्तक एउटा म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु यो पुस्तक मैले पहिला पनि एकचोटि पढेको थिएँ अघि पनि मैले पढ्दै थिएँ तपाईँले सबकन्सियस माइन्डलाई छ नि यो कुरा सक्दिनँ अथवा मसँग पैसा छैन अथवा त्यसले त्यस्तो भन्छ तपाईँले कुनै हिसाबले तपाईँले भन्नुभयो भने तपाईँको सबकन्सियस माइन्डमा पनि त्यही कुरा रहन्छ र त्यो तपाईँको लागि इम्पोसिबल नै हुन्छ भन्छ क्या सो तपाईँले पढ्नु पढ्नु होला स पावर अफ सबकन्सियस माइन्ड तपाईँको सबकन्सियस माइन्डको चाहिँ कति पावर हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदम यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो तपाईँको यो कन्सियस र सबकन्सियस माइन्ड हाम्रो माइन्ड पनि हुन्छ दुई किसिमको मैले यहाँ अलिकति जोड्न खोजेको कुरा के हो भने संसारको पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरूको जिन्दगी इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइमा नै समाप्त हुन्छ र पाँच पर्सेन्ट मान्छेहरू संसारको जो मिलिनियर्स र बिलिनियर्स छन् उनीहरू इन्भेस्टर र बिजनेस ओनर क्याटेगोरीमा पर्छन् बुझ्नुभयो सर बुझ्नुभयो अर्को म तपाईँलाई सेयर गर्छु दुनियाँको दुनियाँको ओन्ली पाँच पर्सेन्ट मात्र पैसा चाहिँ यो क्याटेगोरीमा छ इम्प्लोइ र सेल्फ इम्प्लोइ क्याटेगोरीमा मात्र चाहिँ पाँच पर्सेन्ट पैसा छ पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू पाँच पर्सेन्ट पैसाको लागि फाइट गरिरहेछन् तपाईँले देखिराख्नु भएको छ नि सर हामी हाम्रो हाम्रो नेपाली कन्टेक्समा हेरौँ वर्ल्ड वाइडको सिनारीमा हेरौँ पन्चानब्बे प्रतिशत मान्छेहरू पाँच पर्सेन्ट पैसाको लागि फाइट गरिरहेछन् भने पाँच पर्सेन्ट मान्छेहरूले पन्चानब्बे पर्सेन्ट चाहिँ इकोनोमीलाई चाहिँ के गरिरहेछन् त ड्राइभ गरिरहेछन् तपाईँले लेटली तपाईँको लेटेस्ट न्युज तपाईँको लास्ट टाइम न्युज सुन्नुभएको होला तपाईँको जेफ बेजोसको एक्लो नेटवर्थ एक्लो नेटवर्थ भनेको चाहिँ एट्टी फाइभ कन्ट्री प्लसको चाहिँ जिडिपी भन्छ क्या एउटा एउटा चाहिँ एमाजोनको मालिक जेफ बेजेसको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ एट्टी फाइभ कन्ट्री प्लसको जिडिपी भनिसके पछाडि अहिले लेटली त तपाईँको चाहिँ अबको ट्रिलिनियर इलन मस्क आए आएको छ आउनुभएको छ होइन इलन मस्क मार्क जुकरबर्ग तपाईँको चाहिँ Bill Gates Warren Buffett Jeff पेजर्सको चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटवर्क जोड्ने हो भने कतिवटा कतिवटा कति सय देशको चाहिँ जिडिपी बन्छ होला त होइन भनिसके पछाडि हेर्नुहोस् सर संसारको यो फ्याक्ट कुरा हो तपाईँ गएर रिसर्च इम्पोर्टेन्ट जरुरी छ दुनियाँको पाँच पर्सेन्ट मान्छेहरूले पन्चानब्बे प्रतिशत पर्सेन्ट इकोनोमीलाई ड्राइभ गरिराखेको छ ड्राइभ गरिराखेको छन् जो चाहिँ मिलिनियर र बिलिनियर छ सो हाम्रो उद्देश्य पनि के हुनु पर्यो भने नि प्रमोद सर हाम्रो उद्देश्य यहाँ जहिले पनि हो मेरो मेरो कन्डिसन मैले यहीँबाट सुरुवात गरेको सर यहीँबाट सुरुवात गरेर यहीँ हुँदै यहीँ हुँदै मैले यो लेभलमा अहिले चाहिँ स्ट्रगल गर्छु र पन्चानब्बे पर्सेन्ट मान्छेहरूको जिन्दगी यहीँ समाप्त हुनुको रिजन धेरै छ बिचराहरूलाई यो फर्मुला यो कन्सेप्ट नै थाहा छैन पहिलो कुरा त होइन उनीहरूलाई यो कन्सेप्ट नै थाहा छैन र यो कन्सेप्ट नै न थाहा नभइसके पछाडि कसरी जम्प गर्ने यो त्यो सम्भव असम्भव कुरा हो सो अब तपाईँले त थाहा पाउनुभएको छ कम्तीमा पनि यो फ्रेमवर्कमा एकदम यो फ्रेमवर्क चाहिँ तपाईँले लेखेर राख्नुहोला मैले पनि जब यो फ्रेमवर्क टु थाउजन्ड एटिन पछाडि थाहा पाएको छु मैले पनि यो फ्रेमवर्कमाथि चाहिँ काम गरिराखेको छु सो त्यो कारणले गर्दा अब तपाईँ क्लियर हुनुभयो सर इएसबिआई e कन्सेप्टको विषयमा थ्याङ्क यू अब हामी अगाडि जाउँ मैले यो विगत चार पाँच वर्षको अनलाइन करियरको एउटा चाहिँ दौडानमा मैले क्वेसन्सहरू लाइफमा वर्ड्स क्वेसन्स धेरै पावरफुल हुन्छ धेरै पावरफुल हुन्छ र जसमध्ये मैले लाइफ एउटा मान्छेले सक्सेसको लागि चाहिँ कस्तो क्वेस कस्तो क्वेसन्सहरू चाहिँ जरुरी रहेछ त भन्ने कुरा मैले रिसर्च गरेँ र तिनवटा क्वेसन्स मैले त्यसमध्ये चाहिँ फाइन्ड आउट गरेँ नम्बर वान भनेको चाहिँ मान्छेले मान्छेले आफूले आफूलाई कहाँ छु भन्ने कुरा चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु रहेछ तपाईँले तपाईँले आफूले आफूलाई चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ भनेर फाइन्ड आउट गर्नु चाहिँ जरुरी रहेछ मैले आफूले आफूलाई चाहिँ सधैँ सोधेर चाहिँ कहाँ छु भन्ने कुरा फाइन्ड आउट गर्न चाहिँ जरुरी रहेछ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ सर म चाहिँ यो क्याटेगोरीमा यो क्याटेगोरीमा मेहनत गर्दैछु तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ होला सर अहिले वेयर आर यु नाउ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ होला म छु सो दोस्रो दोस्रो क्वेसन तपाईँको भिजन मिसन र प्यासन पनि भन्ने कुरो गरिन्छ विशेष गरेर एउटा हामी मान्छे भइसके पछाडि हाम्रो भिजन हाम्रो मिसन र हाम्रो यदि सक्सेस हुने हो है बिहान दाल भात खाए खाएर चाहिँ जिन्दगी समाप्त गर्नु छ भने त त्यतिमै ठिक छ यो भिजन मिसनको कुरा नगरे पनि हुन्छ तर एउटा साँच्चै नै सक्सेसफुल आफ्नो लाइफलाई बनाएर नै मेरो लाइफ इन्ड गर्छु भन्ने चाहिँ चाह राख्ने हो भने तिनवटा कुरा एकदम क्लियर हुन जरुरी छ त्यो हो भिजन मिसन र प्यासन भन्ने कुरा दोस्रो क्वेसन भनेको चाहिँ where do you want to be or want to go तपाईँ कहाँ पुग्न चाहनुहुन्छ होइन तपाईँको सपना त्यसलाई भिजन पनि भनेर भन्छ कहाँ तपाईँ पुग्न चाहनुहुन्छ होला त तपाईँको भिजन के छ केही छ तपाईँको भिजन सपना केही छ ड्रिम तपाईँसँग भिजन त पक्कै त्यो लास्टको आइमै हो सर होइन एब्सोल्युटली फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्ने कुरा छ नि सर इन्भेस्टिङ जबसम्म तपाईँको विशेष गरेर बिजनेस ओनरले पनि अरूलाई प्रयोग गरिराखेको हुन्छ विशेष गरेर तपाईँको फाइनेन्सियल रियल फाइनेन्सियल फ्रिडम भन्ने कुरा चाहिँ इन्भेस्टिङ क्याटेगोरीमा नै छ होइन त्यहाँ जानको लागि अब थर्ड क्वेसन म तपाईँलाई रेज गर्छु थर्ड क्वेसन भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाउ डु यु गो भन्ने कुरा हाउ डु यु गो अब तपाईँ भनौँ न अब भिजनमा तपाईँ अब इन्भेस्टर बन्ने होला अब तपाईँको कसैको अब भनौँ न एउटा चाहिँ ठुलो कम्पनी स्ट्याब्लिस गर्ने हुनसक्छ अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न रेस्पेक्टेड लाइफ सोसियल लाइफ जिउने हुनसक्छ विभिन्न कुराहरू हुनसक्छ तपाईँको चाहिँ सोसियल समाजलाई चाहिँ कन्ट्रिब्युसन दिने हुनसक्छ त्यो चाहिँ एउटा भिजन तेस्रो क्वेसन भनेको चाहिँ जब तपाईँ हामीले चाहिँ आफ्नो भिजन सेट गर्छौँ भिजन सेट गरिसके पछाडि थर्ड क्वेसन भनेको चाहिँ हाउ डु यु गो अथवा चाहिँ हाउ वी गो भन्ने कुरा पहिलो कहाँ छु भन्ने कुरा थाहा पायो कहाँ छु दोस्रो कहाँ जान चाहन्छु भन्ने कुरा थाहा पायो तेस्रो भनेको चाहिँ कसरी जान्छु कसरी जान्छु भन्ने कुरा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ सर म त्यसमा केही टिप्सहरू तपाईँलाई दिन्छु तपाईँ साँच्चै नै एउटा चाहिँ इन्भेस्टर बनेर आज चाहिँ तपाईँले साँच्चै नै चाहिँ अपकमिङ डेजमा चाहिँ गरेर देखाउँछु भनेर तपाईँले साँच्चै नै सेट गर्नुभएको छ भने कसरी जाने म तपाईँलाई केही कुराहरू सेयर गर्छु है त सर oh. सुनिराख्नु भएको छ सर सुन्नुभएको छ सो तपाईँ कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ दुईवटा कुरा एउटा मिसन अर्को प्यासन मिसनमा के के पर्छ र प्यासनमा के के पर्छ भन्ने कुरा हामी कुरा गरौँ मिसन भन्ने बित्तिकै तपाईँ आफ्नो लक्ष्य तपाईँले जब डिसाइड गर्नुहुन्छ त्यहाँ जानको लागि के कुरा तपाईँले सेक्रिफाइस गर्न सक्नुहुन्छ त्यो इम्पोर्टेन्ट मिसन भन्छ नि त्यहाँ तपाईँ तपाईँले गरिराखेको काम सक्सेस होस् या अनसक्सेस होस् तर तपाईँ लाग्न जरुरी छ तपाईँ लाग्नुहुन्छ कि हुन्न त्यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो अर्को कुरा भनेको जस्तो अब कुनै पनि नयाँ स्टार्टअप तपाईँले गरिराख्दाखेरि तपाईँको अब्स्ट्यागल्सहरू आउँछ तपाईँको फ्यामिलीबाट अब्स्ट्यागल्स आउला तपाईँको छिमेकीबाट अब्स्ट्याकल्स आउला साथी सर्कलबाट अब्स्ट्याकल्स आउला त्यो कुरालाई तपाईँले छोडेर तपाईँ अगाडि बढ्न तयार हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न त्यसले मिसन चाहिँ तपाईँको मिसन चाहिँ डिसाइड गर्छ र त्यो कुरालाई हामी त्याग्न तयार हुँदैनौँ भने हामी पनि त्यही क्याटेगोरीमा नै घुलमेल भएर त्यही क्याटेगोरीमा हामी अगाडि बढिराखेको हुन्छौँ सो केही न केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी केही न केही एक्स्ट्रा अर्डिनरी हुनु छ भने केही न केही कुरा हामीले सेक्रिफाइस गर्न चाहिँ जरुरी छ एकदमै जरुरी छ र अन्य कुराहरू मिसनमा के हुनसक्छ तपाईँले प्लानिङ जरुरी छ तपाईँको मिसनमा चाहिँ स्ट्राटेजी बनाउनु पर्ने हुन्छ तपाईँले एउटा टार्गेट सेटअप गर्नुपर्ने हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ मिसनमा चाहिँ पर्छ हाउ यु गोमा चाहिँ र अर्को छ प्यासन राइट सो तपाईँ एज अ इन्भेस्टर बन्न चाहनुहुन्छ तपाईँले कस्तो कुरामा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्यासन लगाउनुहुन्छ भन्ने कुराले पनि डिसाइड गर्छ बुझ्नुभयो नि सर प्यासनमा विशेष गरेर इन्टरटेनमेन्ट र एन्टरटेनमेन्ट भन्ने कुरा मैले विशेष गरेर यो विषयमा अलिकति चर्चा गर्छु होइन इन्टरटेनमेन्ट भनेको के त होइन तपाईँ टिकटक हेर्नुहुन्छ दिनभरि सुत्नुहुन्छ रमाइलो छ होइन युट्युब हेरिन्छ रमाइलो गरिन्छ सक्यो that's always kill your time that always kill our money एउटा कुरा इन्टरटेनमेन्टले कहिले पनि मान्छेलाई प्रगतिको शिखरमा चाहिँ लाँदैन सर बुझ्नुभयो नि सर इन्टरटेनमेन्टले कहिले पनि हामीलाई प्रगतिको एउटा सक्सेसको चाहिँ त्यो त्यो शिखरमा चाहिँ पुर्याउँदैन जहिले पनि इट किलिङ समथिङ तपाईँको चाहिँ केही न केही यसले चाहिँ लुज एकछिन इन्टरटेनमेन्ट रमाइलो त हुन्छ एउटा रिफ्रेसमेन्टको लागि इन्टरटेनमेन्ट गर्नु र तपाईँको चाहिँ त्यसैमा चाहिँ रमाइलो लिएर चाहिँ एउटा भनौँ न आफू आफूसँग चाहिँ एउटा भनौँ न तपाईँको के केमि केमिकल भन्छ के त्यसैमा रमाएर बस्नु चाहिँ गल्ती हो त्यसले चाहिँ सखा बर्बादतिर चाहिँ मान्छेलाई लान्छ यदि सक्सेस बन्नु छ भने दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ we have to give time on edutainment हाम्रो प्यासन चाहिँ एडुटेनमेन्टमा हुन जरुरी छ वारेन बाफेटले एभ्री डे पाँच सय पेज पढ पाँच सय पेज बुक पढ्छु भन्नुहुन्छ क्या होइन जिन्दगीमा उहाँले केही गर्नु भएन सर न त कुनै कम्पनी खोल्नु भयो न त केही गर्नुभयो जिन्दगीमा उहाँले पढ्ने मात्र काम गर्नुभयो आज पनि संसारको चौथो कि पाँचौँ धनी व्यक्तिमा हुनुहुन्छ दिनमा हरेक दिन म पाँच सय पाँच सय पेज बुकहरू पढ्छु भन्नु भन्नुहुन्छ भन्नुको अर्थ त्योसँग लगाव छ के पढाइसँग लगाव छ हाम्रो चाहिँ उद्देश्य चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्यासन चाहिँ एन्टरटेनमेन्टमा हुन जरुरी छ जसले गर्दा हाम्रो भिजनलाई हेल्प गर्न एचिभ गर्न हेल्प गर्छ जसले गर्दा हाम्रो मिसनलाई चाहिँ एचिभ गर्न चाहिँ हेल्प गर्छ अर्को हाम्रो प्यासनमा के हुनु पर्यो त लाइफको टप मेन्टर फाइन्ड आउट गर्न जरुरी छ जो व्यक्तिले मेन्टर फाइन्ड आउट गर्दैन त्यो व्यक्ति मलाई लाग्छ त्यति लङ टर्म सक्सेस हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सो मेन्टर एकदम जरुरी छ बुझ्नुभयो नि सर मेन्टर एकदम जरुरी छ मैले मेरो लाइफमा मेन्टर पाउनका लागि छ वर्ष छ वर्ष लाग्यो मैले राम्रो मेन्टर पाउनका लागि र तपाईँको चाहिँ म यही भन्छु कि जो व्यक्ति सक्सेस बन्न चाहन्छ टोनी रोबिन्स आज संसारको चाहिँ नम्बर वान मोटिभेसनल स्पिकर उहाँले के भन्नुहुन्छ र तपाईँको चाहिँ if you want to become a millionaire billionaire मान्छेलाई चाहिँ मेन्टर बनाऊ कपी गर तिमी मिलिनियर अवश्य बन्छौ भन्नुहुन्छ नि जो अलरेडी तपाईँ सक्सेसफुल कुनै इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामी सक्सेसफुल बन्न चाहन्छौँ भने चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट कुरा चाहिँ सक्सेसफुल मेन्टरलाई हामीले पछाउनु पर्यो सक्सेस जो अलरेडी चाहिँ प्रुभन बिजनेस गरिराखेको छ जुन बिजनेस अलरेडी चाहिँ इन्कम जेनेरेट गरिराखेको छ अरूलाई इन्कम दिइराखेको छ त्यस्तो सिस्टम भएको एउटा प्रुभन कम्पनी र प्रुभन अलरेडी सक्सेस मेन्टरलाई चाहिँ पछ्याउन चाहिँ जरुरी छ अर्को तपाईँको चाहिँ सेमिनार एटेन्ड हुन जरुरी छ वेबिनारहरू हुन्छ गर्नु पर्यो जस्तो तपाईँको यो वेबिनार भयो हामी तपाईँ हामीले गरिराखेको अनलाइन कोर्सेसहरू हुन्छ ट्रेनिङहरू हुन्छ यो कुराहरू चाहिँ जरुरी छ है त सर यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो लाइफमा चाहिँ हाम्रो प्यासनमा चाहिँ यदि if you really want to be investor तपाईँ भन्न चाहनुहुन्छ भने यो चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँ हाउ डु यु गो कसरी तपाईँ जाने भन्दाखेरि चाहिँ यो कुराले चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ धकेल्छ र अर्को बुक्सहरू जस्तो केही बुक्सहरू बुक्सहरू पढ्न जरुरी छ होइन लाइफमा बुक्सले पनि ठुलो इम्प्याक्ट गर्छ तपाईँको चाहिँ पचास साठी वर्षको चाहिँ मान्छेले चाहिँ आफ्नो अनुभवलाई कैद गरेर चाहिँ एउटा बुक बनाएको हुन्छ हामीले त्यो चाह्यौँ भने दुई चार दिनमा पढ्न सक्छौँ भनिसके पछाडि पचास साठी वर्षको अनुभव हामीले दुई चार दिनमा पढ्न पाइँदो रहेछ नि त बुक्सहरू इम्पोर्टेन्ट छ केही मुभिजहरू पनि छन् मुभिजहरूले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विशेष गरेर हाम्रो भिजनलाई हेल्प गर्नमा अझ केही कुराहरू चाहिँ दिन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो प्यासन केमा हुनु पर्यो त राम्रो राम्रो मुभिजहरू राम्रो राम्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ बुक्सहरू गुरुजहरू मेन्टर्सहरू यो कुराहरूमा चाहिँ हाम्रो प्यासन चाहिँ हुन जरुरी छ है त सर सुनि सुनिराख्नु भएको छ सर बुझिराख्नु भएको छ ओके हामी अगाडि बढाउँ सर हुन्छ सर ओके सो अब केही बुक्सहरू जस्तो मैले अघि तपाईँलाई बुक्सहरूमा मैले भनिहालेँ केही बुक्सहरू अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ के तपाईँको जस्तो the intelligent investor the power of subconscious mind think and grow rich dad poor dad cash flow quadrant लगायतको the secrets of millionaire mind seven habits of highly successful people यो आउटर बुक्सहरू हुन् होइन यो बुक्सहरू अब मुभिजहरू मैले माथि तपाईँलाई सेयर गरेँ केही मुभिजहरू जस्तो Forrest Gump catch if you can तपाईँको चाहिँ पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस लगायतको केही मुभिजहरू छन् एकदमै राम्रो मुभिजहरू छन् एसियाको तपाईँको चाहिँ अलिबाबाको फाउन्डर ज्याकमाले एउटा भन्ने भन्ने गर्नुहुन्छ क्या जब चाहिँ म आफूले चाहिँ डिमोटिभेट फिल गर्छु म चाहिँ फरेस्ट गम गम मुभी हेर्छु भनेर भन्नुहुन्छ क्या मुभीले पनि एउटा मान्छेलाई चाहिँ इम्पावर गराउँछ केही मुभिजहरू छन् त्यस्तो इम्पावर गर्ने चाहिँ मुभिजहरू जब डिमोटिभेट हुन्छ कुन मुभिज हेर्छु भन्नु टम द फरेस्ट कम भन्ने द फरेस्ट कुन अरे यो यो यो Tom Hanks the Forrest Gump हजुर यो चाहिँ कस्तो मोटिभ मोटिभेसनल मुभी हो विशेष गरेर मोटि यो यो मुभीले चाहिँ मान्छे भइसके पछाडि फोकस कस्तो हुनुपर्छ अनि त्यस पछाडि फोकसको पावर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा यो मुभीले चाहिँ सिकाउँछ क्या फोकस अलिकति फोकससँग रिलेट भएको मुभी हो मान्छे भएर चाहिँ एउटा मान्छे भनौँ न विभिन्न कुराहरूमा अल्झिराखेको हुन्छ अनि त्यो विभिन्न कुराहरूले चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो सानो सानो कुरामा अल्झेर आफ्नो ठुलो कुरा एचिभ गर्नका लागि चाहिँ ऊ के भइराखेको हुन्छ रोकिराखेको हुन्छ क्या होइन त्यसलाई टाइम दियो होइन ऊ गर्यो त्यो गर्यो सानो सानो सानो सानो कुराहरूमा अल्झेर चाहिँ ठुलो कुराहरू चाहिँ एचिभ गर्नबाट चाहिँ ऊ वञ्चित भइराखेको हुन्छ सो त्यो ठुलो कुरा एचिभ गर्नको लागि चाहिँ एउटा मान्छे भइसके पछाडि चाहिँ कस्तो चाहिँ फोकस हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यो मुभीले चाहिँ विशेष गरेर सिकाउँछ है त सर ओके सो अरू अर्कोतिर जाउँ अब हेर्नु टु थाउजन्ड एटिन अगाडि मैले तपाईँलाई सेयर गरेँ मेरो भनौँ न मैले मेन्टरहरू कोही पनि पाएको थिइनँ मैले लाइफमा जे पाएँ त्यही काम गरेँ र जब म यो इन्डस्ट्रीमा छिरिसकेँ होइन still I want to be US millionaire त हुन्छु नै होला मलाई हुन्छु नै म त्यो कन्फिडेन्ट छु नेपाली मिलिनियर भने म भइसकेँ र यो मिलिनियर हुने क्रममा मैले थुप्रै कुराहरू गर्ने चाहिँ एउटा चाहिँ वातावरणहरू पनि क्रिएट गरियो होइन धेरै कुराहरू चाहिँ यो जर्नीमा चाहिँ गरियो र टु थाउजन्ड एटिन अगाडि मैले चाहिने नचाहिने होइन तपाईँको चाहिँ कामहरू चाहिँ गर्दै हिँड्यो जसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ almost five four five years चाहिँ यत्तिकै अकाइन्ड अफ मैले फोर्टिन इयर्सबाट एउटा मेन्टर खोजेको एउटा चाहिँ राइट ठाउँ खोजेको तर ट्वेन्टी इयर्समा आउँदा बल्ल चाहिँ त्यो कुरा मैले एचिभ गरि गरेँ भनिसके पछाडि मेरो फाइभ सिक्स इयर्स त लस्ट भयो नि त होइन तर त्यो किन लस्ट भयो त भन्दाखेरि एउटा सही व्यक्तिको एउटा सही मेन्टरको एउटा सही प्लाटफर्मको चाहिँ एउटा चाहिँ के भन्छ त्यस रोड म्याप नभएर होइन रोड म्याप नभएर चाहिँ त्यो कुराहरूबाट चाहिँ वञ्चित हुनु पर्यो र मेरो आफ्नै स्टोरी छ त्यो कुरा तपाईँलाई कुनै दिन सेयर गरौँ होला when I started online business म कुनै पनि कम्प्युटर ब्याकग्राउन्डबाट आएको मान्छे होइन so at that time I had no technical skills sir मसँग कुनै कम्प्युटर कसरी चल्छ यसले कसरी काम गर्छ कुनै पनि कुरा थिएन टेक्नोलोजी भन्ने कुरा चाहिँ यस्तो कुरा रहेछ हामी मान्छेले चाहिँ यसलाई ठुलो सम्झेर अथवा यो चाहिँ अलिकति गाह्रो सम्झेर मात्र त्यो गाह्रो हुँदो रहेछ हामीले सिक्यो भने कुनै पनि टेक्नोलोजीहरूलाई चाहिँ हामीले परि चाहिँ चलाउन र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सदुपयोग गर्न चाहिँ सकिँदो रहेछ सो त्यो जुन टु थाउजन्ड एटिन अगाडि मलाई लाग्थ्यो कि कम्प्युटरले कसरी काम गर्छ यो चाहिँ मेरो लागि एकदम गाह्रो गाह्रो हुन्छ होला भनेर मलाई लाग्थ्यो एट द्याट टाइम मेरो लागि चाहिँ त्यो स्किल्स मसँग थिएन I had no communication no business presentation skills no marketing skills कसरी चाहिँ बिजनेसको चाहिँ मार्केटिङ हुन्छ कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेल्स हुन्छ यो कुराहरू मलाई थाहा थिएन र त्यसरी मेरो जर्नी चाहिँ टु थाउजन्ड एटिनमा चाहिँ सुरु भएको even though I had no money to start this business मसँग चाहिँ पैसा पनि चाहिँ त्यो बेलामा चाहिँ थिएन र मैले पछि तपाईँको चाहिँ एउटा डिसिजन थियो त्यो बेला लिएँ सर आज मलाई एकदम खुसी लाग्छ मैले राइट डिसिजन लिएछु मैले डेप्ट लोन गरेर भए पनि बिजनेस गर्छु अनसक्सेस भयो भने म विदेश जाउँला भने सोच भन्ने सोचाइले मैले चाहिँ यो अनलाइन बिजनेसमा एक लाख मैले चाहिँ के अरे लोन लिएको थिएँ र त्यहीँबाट चाहिँ मैले चाहिँ यो अनलाइन एफिलिएट बिजनेसको चाहिँ जर्नी सुरु गरेको र पछिल्लो समय मैले पढ्दै गएँ डेप्ट भन्ने कुरा दुई किसिमको हुँदो रहेछ सर डेप्ट लोन हुन्छ नि लोन लोन छ नि सर सुनिराख्नु छ लोन भन्ने कुरा दुई किसिमको हुन्छ एउटा गुड डेप्ट अर्को ब्याड डेप्ट अब गुड डेप के हो ब्याड डेप के हो हामी पछाडि पढौँला सिकौँला र त्यसरी चाहिँ मेरो जर्नी चाहिँ अगाडि बढ्ने क्रममा मैले थुप्रै यो यो ग्यापमा चाहिँ विगत चार पाँच वर्षको ग्यापमा चाहिँ थुप्रै पुस्तकहरू एउटा पढ्ने अप्सन पनि मिल्यो मलाई बचाइदेखि धेरै पुस्तकहरू मनपर्छ धेरै मनपर्छ पुस्तकहरू विशेष गरेर मेरो चोइसमा बायोग्राफी बिजनेस बुक्सहरू पढ्ने हुने गर्छ र त्यो समयमा मैले यो एफिलिएट बिजनेस चाहिँ तपाईँको चाहिँ सेकेन्ड ह्यान्ड ल्यापटप अनि तपाईँको चाहिँ एसएलसी दिने बित्तिकै पाँच हजारको एउटा माइक्रोम्याक्स कि समथिङको एउटा मोबाइल लिएको थिएँ त्यहीँबाट मैले आफ्नो जर्नी सुरु गरेको थिएँ र पैँतिस हजार त्यति बेला मलाई एकजना सरले चाहिँ फी चार्ज गर्नुभएको थियो एफ यो एफिलिएट बिजनेस सिक्नको लागि र एकदम पछि मैले धेरै राम्रो चाहिँ त्यहाँ सिक्ने अपर्च्युनिटी पनि मिल्यो र मैले एक लाख छब्बिस हजारमा मैले फेरि पछि त्यही प्रोग्राममा मैले आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रेनिङ लेभल पनि अपग्रेड गरेँ एक लाख छब्बिस हजार पेमेन्ट गरेर यसरी मेरो जर्नी अगाडि बढ्ने क्रममा मैले थुप्रै मेन्टरहरू पनि पाएँ है जसमा तपाईँको ग्रान्ड गार्डन है एकदमै म इन्सपायर हुन्छु तपाईँको चाहिँ रियल मान्छे भन्छु उहाँ चाहिँ रियल मान्छे हुनुहुन्छ रियल लाइफ जिउने मान्छे ग्रान्ड कार्डन बिन्द्रा बिन्द्रा बिन्द्रालाई चिन्नुहुन्छ कि हुन्न सर चिन्नुहुन्छ होला कुनै उहाँको कोर्स गर्नुभएको छ तपाईँले कुनै कोर्स गर्नुभएको छ कि युट्युब मात्र उहाँको एकदम राम्रो राम्रो कोर्सेसहरू पनि छ लास्ट टाइम मैले उहाँको आइबिसी एक लाख पैँसठी हजारको कोर्स गरेको थिएँ लास्ट टाइम एकदम राम्रो छ क्या बवाल छ होइन अनि ताइलो पेज सोनु शर्मा सरसँग हामी एकदमै क्लोजली भएर पनि केही काम गर्ने अपर्च्युनिटी स्टिल हामीसँग मिलिराखेको छ सोनु शर्मा ताइलो पेज लगायतको यो व्यक्तिहरू मेरो मेन्टरहरू भने चाहिँ उहाँहरू नै हुन्छ बुझ्नुभयो नि मलाई यहाँसम्म जानको लागि चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ ठुलो ठुलो योगदान छ होइन उहाँलाई फिजिकल्ली त सोनु शर्मा सरलाई मात्र मैले भेटेको छु डिजिटल्ली नै हो सबै जो ट्रेन ट्रेनर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग चाहिँ डिजिटल्ली थुप्रै ट्रेनिङहरू गर्ने चाहिँ अपर्च्युनिटी मैले पाएँ र यसरी अगाडि बढ्ने क्रममा पोखरामा केही सेमिनार्सहरू अन्टरप्रेन्यरसिप वर्कसपहरू गर्ने अपर्च्युनिटी पनि मिल्यो र हामीले केही वर्कसपहरू पनि गऱ्यौँ त्यस पछाडि तपाईँको पोखराको के एफएमहरूमा पनि एफएमहरूले पनि इन्टरभ्यू दिने चाहिँ एउटा अपर्च्युनिटी मिला मिलाउनु भएको थियो बाह्र एफएम अन्नपूर्ण बेग एफएम लगायतको र उहाँहरू विशेष गरेर चाहिँ बुटोलबाट मसँगै एफिलिएट बिजनेस गर्नुभएको साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू र अहिले करेन्टली चाहिँ मेन मेन मैले अन द रनिङमा चाहिँ एफिलिएट बिजनेस मलाई मेन मनपर्छ अर्को चाहिँ तपाईँको पोखरामा हामीले तिन चारवटा प्रोजेक्ट्स रन गरिराखेका छौँ है अलमोस्ट यो एज प्रोजेक्टहरूमा मैले एफिलिएट बिजनेसकै सिस्टम प्रयोग गर्छु र तपाईँको एउटा चाहिँ Pokhara jobs two thousand eighteen एटिनबाट रनिङ यो रिक्रुटिङ कम्पनी हो नाइन्टिन ट्वेन्टीमा चाहिँ मैले एउटा पर्चेस गरेको कम्पनी ट्वेन्टीमा आउँदा मैले पर्चेस गरेको कम्पनी रिक्रुटिङ कम्पनी हो पोखरा जब्स अर्को चाहिँ तपाईँको हामीले अहिले अन द रनिङ भनेको चाहिँ चोय डिजिटल एजेन्सी छ र हाम्रो विशेष गरेर यसको चाहिँ हाम्रो फिजिकल अफिस होइन हामी विशेष गरेर फ्रिल्यान्सिङ टाइपले आफ्नो आफ्नै होम बेस वर्क गर्छौँ र ट्रेड डिजिटल एजेन्सी इस्ट्याब्लिस हुनुको रिजन अर्को पनि छ के त भन्दाखेरि हामीसँग विभिन्न व्यक्तिहरू आउँछन् है अहिले हाम्रो साइमोन जोन भनेर चाहिँ प्लेटफर्म छ हाम्रो यो चाँडै नै अर्को बिग नेममा हामीले चाहिँ कन्भर्ट गर्दैछौँ सो यो प्लेटफर्ममा रहनुभएको सिक्नुभएको साथीहरूको लागि पनि अझ चाहिँ तपाईँको चाहिँ हेल्पफुल होस् भनेर चाहिँ यो चोय डिजिटल एजेन्सी इस्टाब्लिस गरेका छौँ भने तपाईँको यसको चाहिँ अन्य चाहिँ कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँको लोकल कम्पनीहरूलाई चाहिँ कसरी डिजिटल्ली ग्रोथ ल्याउने त्यो कुराहरू त्यो कुराहरूमा चाहिँ यसले चाहिँ हेल्प गर्छ पोखरा जब्सले चाहिँ स्टाफहरू पठाउने अथवा जब सिकरहरूलाई चाहिँ जब दिलाउने काम गर्छ र अर्को भनेको म डाइरेक्ट सेलिङमा पनि छु पछि समय मिल्नेसँग हामी काम गर्दै गएछौँ भने चाहिँ म तपाईँलाई सेयर गर्छु र अर्को भनेको अलिकति तपाईँलाई सेयर गरेँ म विशेष गरेर यो टेक्नोलोजी बेस्ड इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट्सहरूमा पनि इन्भल्भ छु र मेन भनेको चाहिँ तपाईँको मैले चाहिँ अहिले रनिङमा भनेको चाहिँ एफिलिएट बिजनेसलाई अडि अझ म्याक्सिमम् टाइम दिन्छु अन्य जस्तो एजेन्सीमा हाम्रो टिम छ तिन चारजना हुनुहुन्छ रिक्रुटिङ यता पोखरा जब सेन्टरमा हामी तिनजना छौँ र त्यस पछाडि आएर तपाईँको यता डाइरेक्ट सेलिङमा टिममा फेरि फरक किसिमले यसले काम गर्छ यो प्रोजेक्ट्सहरूको छुट्टा छुट्टै चाहिँ टिमहरू हुनुहुन्छ र मैले विशेष गरेर एफिलिएटमा चाहिँ म टाइम छुटाउने गर्छु यो मेरो विशेष गरेर लिडिङमा चाहिँ चलिराख्नु भएको छ काम यसरी हामीले चाहिँ गरिराखेका छौँ है त सर बुझ्नु बुझ्नुभयो अब हामी कुरा गर्छौँ एफिलिएट बिजनेसमा चाहिँ एज अ एफिलिएट मार्केटरले के सिक्नुपर्छ त अथवा चाहिँ एफिलिएट बिजनेस मैले भने मेरो हरेक प्रोजेक्टमा मैले एफिलिएट सिम्पल मैले अरू खासै केही कुनै भनौँ न नयाँ इन्भेन्सन नयाँ कुनै कुरा लगाउँदैन जस्ट एफिलिएट बिजनेसको साइकललाई प्रयोग गर्छु है सो एउटा एफिलिएट मार्केटरले त एफिलिएट मार्केटिङमा त्यो कुरा त प्रयोग गर्नुपर्छ नै पर्छ तर एफिलिएट बिजनेस यदि सिक्ने मान्छेले चाहिँ बिजनेस गर्यो भने मेरो एक्सपिरियन्सले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि eighty ninety five ninety percent चाहिँ सक्सेस हुने चान्स चाहिँ ऊ रहन्छ उसको चाहिँ चान्स त्यो रहन्छ के हुन्छ त भन्दाखेरि एफिलिएट मार्केटिङमा सबभन्दा पहिलो स्टेज भनेको चाहिँ कम्पनी वा प्लेटफर्म भन्ने कुरा हुन्छ सर कम्पनी वा प्लेटफर्म भन्ने कुरा चाहिँ हुन्छ जस्तो म तपाईँलाई यहाँ सेयर गर्छु तपाईँको हामीले यो साइमोन जोन डट कम भनेर अहिले हामीले यो प्लेटफर्म रन गरिराखेका छौँ सबभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ एज अ एफिलिएट मार्केटरले के कुरालाई चाहिँ चुज गर्न जान्नुपर्छ भन्दाखेरि right platform right company choose गर्न जरुरी छ यदि राइट कम्पनी र चाहिँ राइट प्लेटफर्म चुज गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो व्यक्तिले एफिलिएट मार्केटिङ गरेर चाहिँ खान सक्दैन र इभन अब चुज गरेर आइसके पछाडि पनि त्यो कम्पनीको अब्जेक्टिभ्स मिसन र भिजन बारेमा चाहिँ स्पष्ट हुन चाहिँ जरुरी छ अनि मात्र चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङमा चाहिँ सस्टेन हुनसक्छ राइट मिसन भिजन अब्जेक्टिभ्स दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङमा हामीले यो पनि ट्रेनिङ गर्छौँ प्रडक्टको विषयमा हामीले ट्रेनिङ गर्छौँ एउटा कम्पनी वा प्लेटफर्म भइसके पछाडि कम्पनीसँग के हुन्छ त दोस्रोमा प्रडक्ट अथवा चाहिँ सर्भिस हुन्छ र प्रडक्टमा विशेष गरेर संसारमा टु क्याटेगोरीको प्रडक्ट्सको विषयमा हामी विशेष चर्चा गर्छौँ एउटा फिजिकल प्रडक्ट अर्को डिजिटल प्रडक्ट फिजिकल प्रडक्टमा थुप्रै कुराहरू हुन्छ जस्तो तपाईँको एमाजोनले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङ त गर्छ उसले कुन प्रडक्टमा काम गर्छ त भन्दाखेरि फिजिकल प्रडक्टमा काम गर्छ फिजिकल प्रडक्टमा काम गर्नुको थुप्रै अब्सट्याकल्सहरू हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीले म्याक्सिमम हाम्रो एफिलिएटर्सहरूलाई चाहिँ हामीले डिजिटल प्रडक्टमा चाहिँ इन्सपायर गराउँछौँ डिजिटल प्रडक्टमा काम गर्नुको छुट्टै मजा छ यसको छुट्टै बेनिफिट छ यसको चाहिँ छुट्टै यसमा चाहिँ भनौँ न रेभेन्यू मोडल चाहिँ यसको अलिकति फरक छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी स्पेसियल्ली हाम्रो एफिलिएट मार्केटर्सहरू जो काम गर्नुहुन्छ हामी हामीसँग त्यो व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हामी डिजिटल प्रडक्टमा चाहिँ म आफै पनि चाहिँ यो कुरामा चाहिँ म आफ्नो मेन्टर प्र प्रति पनि थ्याङ्कफुल छु मलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डिजिटल प्रडक्टमा हाल्नुभयो र न अझ अहिले चाहिँ म विशेष गरेर हरेक बिजनेसहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्न सकिराखेको छु यदि मैले फिजिकल प्रडक्टमा काम गर्नु परेको भए सायदै म कुनै समय बिलाइसक्थेँ होला so this is the power of digital product भन्छु सो डिजिटल हाम्रो एफिलेटरहरूलाई हामीले एउटा प्लेटफर्म त दिन्छौँ नै त्यो सँगसँगै चाहिँ हामी चाहिँ राइट प्रडक्ट तपाईँ चाहिँ डिजिटल प्रडक्टमा विशेष गरेर हामीले इन्सपायर गराउँछौँ अब डिजिटल प्रडक्टमा पनि टु क्याटेगोरीको हुन्छ सर तपाईँको हाई टिकट र लो टिकट भन्ने कुरा हुन्छ हामी डिजिटल प्रडक्टमा पनि हाई टिकट प्रडक्टमा चाहिँ विशेष चाहिँ तपाईँको चाहिँ इन्भल्भ गराउँछौँ विशेष चाहिँ हाई टिकट प्रडक्टमाथि हाई टिकट एफिलिएट बिजनेस मोडलमाथि चाहिँ हामी चाहिँ काम सिकाउँछौँ गराउँछौँ त्यो कारणले गर्दा हाई टिकट एफिलिएट बिजनेस मोडलमाथि चाहिँ काम गर्दा चाहिँ यसको धेरै पा यसको धेरै नै चाहिँ भनौँ न यसको पावर त छ नै यसले सस्टेन पनि इजिली गराउँछ कि एज अ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटर तपाईँको हाई टिकेट एफिलिएट मोडलमा चाहिँ हामीले काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ सर्भाइभ हुनको लागि र तपाईँले सुन्नुभएको छ कि छैन सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर्स भन्छ है सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर भनेको चाहिँ जस चाहिँ दस लाख पन्ध्र लाख बिस लाख पर पर मन्थ तपाईँको चाहिँ रेभेन्यू जेनेरेट गर्छन् भने त्यसलाई हामी सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटर भन्छौँ सो सुपर सक्सेसफुल एफिलिएट मार्केटरले प्रयोग गर्ने जहिले पनि कुरा के त भन्दाखेरि डिजिटल प्रडक्ट डिजिटल प्रडक्टमा पनि high ticket affiliate business model रोजे रो रोजेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ काम गरिराखेको हुन्छन् सो हाई एफिलिएट बिजनेस मोडलमा मलाई इन्सपायर गराउने जस्तो डेलग हुनुहुन्छ अर्को चाहिँ लिजेन्डरी मार्केटरको चाहिँ डेभिड सार्क हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ मलाई उहाँहरूबाट नै मैले यो कुराहरू चाहिँ विशेष सिकेको पनि हो होइन सो यो कुरामा क्लियर हुनुहुन्छ सर सो हामीले पढ्यौँ कम्पनी प्लाटफर्म दोस्रो प्रडक्ट तेस्रो भनेको चाहिँ एउटा एफिलिएट मार्केटरले बेसिक्स अफ डिजिटल मार्केटिङ जान्न चाहिँ जरुरी छ सर डिजिटल मार्केटिङ आफैमा एउटा ठुलो इन्डस्ट्री हो सर आठ करोडभन्दा बढी चाहिँ यसको भ्याकेन्सी छ तपाईँ सर्च गर्नुहोस् यति धेरै भ्याकेन्सी छ स्किलफुल तपाईँको चाहिँ म्यान पावर छैन यो आफैमा ठुलो इन्डस्ट्री हो तर एफिलिएट मार्केटरलाई बेसिक्स अफ डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ जान्यो भने उसले मजाले चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गरेर चाहिँ खान सक्छ भोलि हामीले त्यही ट्रेनिङ दिन्छौँ सर यहाँ तपाईँले तपाईँ आइसक्नु भइसके पछाडि तपाईँलाई यहाँ प्लेटफर्म प्रडक्ट त हुन्छ नै हुन्छ यसमा तपाईँले मार्केटिङ ट्रेनिङहरू जस्तो डिजिटल मार्केटिङ भन्ने बित्तिकै अब तपाईँको कस्तो कस्तो हुन्छ त मार्केटिङमा पनि टु क्याटेगोरीको मार्केटिङ स्ट्राटेजी हुन्छ एउटा चाहिँ फिजिकल मार्केटिङ भन्छ अर्को चाहिँ डिजिटल मार्केटिङ फिजिकल मार्केटिङ भनेको के त भन्दाखेरि ट्रेडिसनल फर्मको मार्केटिङ जुन चाहिँ हामीलाई कलेज स्कुलमा पढाइन्छ त्यो फर्मको मार्केटिङ ट्रेडिसनल फर्मको मार्केटिङ जुन चाहिँ तपाईँको mouth to mouth peer to peer भनौँ न साबुन स्याम्पू बेच्ने सिम्पल भाषामा होइन सो त्यो मोडलको मार्केटिङ सिस्टम स्ट्राटेजी चाहिँ अब अहिले चाहिँ आउटडेट भइसक्यो सर त्यो मार्केटिङ स्ट्राटेजी सिकेर चाहिँ हाम्रो अबको चाहिँ युथ अबको जेनेरेसनले चाहिँ मलाई लाग्छ चाहिँ मार्केटमा चाहिँ काम गरेर कम्पिट गर्न चाहिँ सक्दैन एउटा डिजिटल मार्केटिङको सही कन्सेप्ट सिक्ने हो भने नेपालमा बसेर युएसको डिजिटल मार्केटिङ डिजिटल प्रोजेक्ट्स गर्न सकिन्छ युरोपको डिजिटल प्रोजेक्ट्सहरू गर्न सकिन्छ सो त्यो कारणले गर्दा हामी त्यही एजुकेसन दिन्छौँ तपाईँको डिजिटल मार्केटिङको डिजिटल प्लेटफर्म्सहरूको चाहिँ कन्सेप्ट हामी तपाईँलाई दिन्छौँ भयो नि विशेष गरेर त्यो कुराहरू हामी सिक्छौँ र यति कुरा सिक्दाखेरि एफिलिएट मार्केटरले मजाले चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गरेर खान सक्छ बेसिक्स अफ यति मात्र भयो भने बेसिक तपाईँको नर्मल्ली फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युबलाई चाहिँ बिजनेस पर्पोजको लागि चाहिँ चलाउन जान्यो भने मात्र पनि तपाईँको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस गरेर चाहिँ खान सक्छ यसको थुप डिफ्रेन्स धेरै छ होइन फिजिकल र डिजिटलमा त्यो विषयमा हामी पछाडि हामी कुरा गर्छौँ पढ्छौँ है त सर सो हाम्रो च्याप्टरमा तपाईँले डिजिटल मार्केटिङसँग रिलेट कोर्सहरू पनि सिक्न पाउनुहुन्छ just like Facebook marketing advance YouTube training Instagram training Google training TikTok training content marketing training लगायतको यो ट्रेनिङहरू चाहिँ तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ भोलि यो सिकिसके पछाडि तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङ मजाले गर्न सक्नुहुन्छ गरिखान सक्नुहुन्छ तर तपाईँले यही फेसबुक मार्केटिङ सिकेर फेरि Facebook marketing Facebook campaign run गरेर मात्र पनि तपाईँले चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है सो यिनीहरूको छुट्टै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ भन्दाखेरि काम गर्न सकिने अन्य अप्सनहरू पनि हुन्छ र एफिलिएट मार्केटरले बेसिक्स अफ डिजिटल मार्केटिङ चाहिँ जान्न चाहिँ जरुरी छ है त सर अब बुझ सुनिराख्नुहोस् सर कम्पनी प्रडक्ट तपाईँ हामीले सिक्ने भनेको एज अ एफिलिएट मार्केटिङमा कम्पनी प्र कम्पनी प्लेटफर्म कम्पनी वा प्लेटफर्म दोस्रो भनेको चाहिँ प्रडक्ट सर्भिसको विषयमा सिक्छौँ तेस्रो भनेको चाहिँ मार्केटिङ स्ट्रेटेजीको विषयमा सिक्छौँ चौथो भनेको चाहिँ सेल्स प्रोसेसको विषयमा सिक्छौँ सेलिङ इन्ड इन्डस्ट्री सेल्स च्याप्टर आफैमा ठुलो इन्डस्ट्री हो ठुलो च्याप्टर हो म त के भन्छु भने नि हरेक लोकल यो यहाँ लोकल व्यवसायहरू छन् उनीहरूले सेल्स ट्रेनिङ दिन जरुरी छ होइन आफ्नो बिजनेसमा रेभेन्यू आफ्नो बिजनेसको रेभेन्यूलाई नेक्स्ट लेभलमा लानु छ भने उनीहरूले सेल्स ट्रेनिङ सिक्न अत्यन्तै जरुरी छ मैले देखेको छु कि यहाँ सेल्स ट्रेनिङ भनेर तपाईँको मोटिभेसन चल्छ सर सेल्स भन्ने कुरा एउटा के हो त प्रोसेस हो बिजनेसको लागि होइन कुनै पनि बिजनेस खोल्नुको अन्तिम उद्देश्य के हो त सर कुनै पनि व्यवसाय गर्नुको अन्तिम उद्देश्य के हुनसक्छ तपाईँको विचारमा नै हो यस कुनै पनि व्यवसाय खोल्नुको अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ तपाईँको सामाजिक काम गर्न अथवा सेवा गर्नुलाई होइन कुनै पनि बिजनेस खोल्नुको अन्तिम उद्देश्य भनेको चाहिँ प्रफिट गेन गर्नु हो सेल्स जेनेरेट गर्नु हो रेभेन्यू जेनेरेट गर्नु नै हो भनिसके पछाडि यहाँ बेसिक कन्सेप्ट थाहा छैन कि मान्छेलाई सेलिङ एउटा चाहिँ सेल्सको एउटा साइकल हुन्छ एफिलिएट बिजनेस जस्तै यो साइकल हुन्छ सो त्यो साइकल त्यो प्रोसेसहरू यहाँको मैले चाहिँ देखेको छुइनँ कि त्यो प्रोसेसमा चाहिँ काम भएको छैन सो हामी यो एफिलिएट मार्केटिङको च्याप्टरमा यही नै कुरा सिक्छौँ कि तपाईँको चाहिँ सेल सेलिङ प्रोसेस कसरी गर्ने होइन एज अ एफिलिएट मार्केटरलाई पनि यो इम्पोर्टेन्ट छ होइन इच एन्ड एभ्री बिजनेसलाई इम्पोर्टेन्ट छ सो सेल्स कसरी गर्ने सेलिङ प्रोसेस कसरी चाहिँ गर्ने त्यो विषयमा हामी सिक्छौँ सेल्स ट्रेनिङ हाम्रो त्यसैको लागि हाम्रो यो च्याप्टर चाहिँ हामीले बनाएका छौँ लगभग एक सय एक सय कति एपिसोडहरू छ यो यो ट्रेनिङमा होइन इच एन्ड एभ्री कुराहरू हामीले चाहिँ यो ट्रेनिङमा छौँ sales is the oxygen of any business sales is everything for the business र सेल्स चाहिँ संसारको तपाईँको यो सेल्स एउटा आफैमा एउटा च्याप्टर हो भने सेल्स अर्को कुरा भनेको चाहिँ प्रोफेसन पनि हो सर सेलिङ इन्डस्ट्री अथवा सेलिङ प्रोफेसन भनेको यस्तो प्रोफेसन हो जहाँ तपाईँले आफूले चाहेको पैसा चाहिँ तपाईँले आफूले चाहेको पैसा चाहिँ तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ आफूले चाहेको चेक चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ त्यस्तो प्रोफेसन हो सर यो आफैमा ठुलो प्रोफेसन पनि हो आफैमा एउटा च्याप्टर पनि हो सो यो चाहिँ जरुरी छ कि एफिलिएट मार्केटिङमा पनि यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो सो सेल्स के हो त एउटा प्रोसेस हो सेल्स के हो त एउटा आर्ट हो सेल्स एउटा के हो त ब्युटिफुल गेम हो म आफै पनि यो अझै पनि यो सेल्स च्याप्टरमा भर्खर म पाँच दस पर्सेन्टमा छु होला मलाई एकदमै यो विषयमा अझै पनि धेरै नै कुराहरू पढ्नु छ लास्ट टाइम मैले ग्रान्ड कार्डनको चाहिँ उहाँको हेर्दै थिएँ तपाईँको उहाँको चाहिँ सेल्स ट्रेनिङसँग रिलेट मात्र चाहिँ तपाईँको युनिभर्सिटी छ तपाईँको त्यहाँ मैले हेर्दै थिएँ सो मैले भन्न खोजेको कुरा के त भन्दाखेरि एफिलिएट मार्केटिङ इन्डस्ट्रीमा चाहिँ सेल्स च्याप्टर पनि तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ भोलि तपाईँले कुनै पनि बिजनेस गर्नुभयो भने चाहिँ यो कुराले चाहिँ काम गर्न सक्छ तपाईँले एफिलिएट मार्केटिङमा त यो काम गर्छ नै अन्य बिजनेसमा पनि यो इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र संसारको जति पनि टप टप लिडर्सहरू तपाईँ हेर्नुहोस् इलन मस्क त्यसलाई लन्च हुन पाएको हुँदैन अलरेडी तपाईँको बिलियन डलरको प्री बुक हुन्छ बिल जेफ बेजर्स र संसारको टप लिडर्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ दे आर द ग्रेट एउटा चाहिँ एउटा चाहिँ सेल्स इन्डस्ट्रीबाट आफै पनि इन्फ्लुएन्स भएर चाहिँ आएको व्यक्तिहरू हुन् उनीहरूको बायोग्राफी तपाईँहरू हेर्नुहोस् उनीहरू कहीँ न कहीँ सेलिङ इन्डस्ट्रीसँग चाहिँ इन्फ्लुएन्स छन् सो त्यो कारणले गर्दाखेरि टप जति लिडरहरू छन् सेलिङ स्किल्समा उनीहरू चाहिँ माहिर हुन्छन् टप हुन्छन् सो यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यो च्याप्टरमा विशेष गरेर सेल्स ट्रेनिङ चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ ओभरअल गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ एफिलिएट मार्केटिङमा तपाईँले सिक्ने र गर्ने भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि यही साइकलमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ है सो तपाईँसँग प्लेटफर्म हुन्छ तपाईँले प्लेटफर्ममा आफ्नो भ्यालु एड गर्नुहुन्छ डिजिटल मार्केटिङ सेल्स प्रोसेस हुँदै यही साइकलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस मोडल चाहिँ रन भएको हुन्छ है त सर बुझ्नुभयो तपाईँ क्लियर हुनुभयो सो केही क्वेसन छ यसमा तपाईँको केही क्वेसन छ ओके सो मैले तपाईँलाई एफिलिएट मार्केटिङको साइकल देखाएँ र मैले अघि तपाईँलाई भने यही साइकल मैले अरू मेरो प्रोजेक्ट्सहरूमा पनि प्रयोग गर्छु होइन र तपाईँ हामीले यसो चाहिँ विचार गरौँ हरेक बिजनेसको साइकल यसैमा चल्छ सर कम्पनी हुन्छ कम्पनीसँग प्रडक्ट सर्भिस हुन्छ मार्केटिङको उसले मार्केटिङ स्ट्रेटेजी के अपनाउँछ सेल्स प्रोसेस कसरी चाल्छ त्यसमा डिटरमाइन गर्छ कुनै पनि बिजनेस अनसक्सेस हुन्छ भने यहाँको कुनै स्टेपमा उसको कमजोरी छ सर त्यो कमजोरीले गर्दाखेरि ऊ अनसक्सेस भएको ऊ आफ्नो बिजनेसमा अनसक्सेस हुनुको रिजन त्यो छ सर सो त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी अगाडि बढौँ टु थाउजन्ड एटिनमा हामी मैले युएस बेस युएस को चाहिँ एउटा प्रोग्रामबाट मैले आफ्नो करियर सुरु गरेको थिएँ र स्टिल त्यो मेन्टरसँग म कनेक्टेड छु लास्ट टाइम मात्र उहाँले एउटा म्यासेज मलाई छोडिराख्नु भएको थियो र स्टिल पनि त्यो प्रोग्राम वर्ल्ड वाइडमा हामी गर्छौँ नै र ट्वेन्टी ट्वेन्टीमा मलाई के रियलाइज भयो भने नेपालीहरू पनि थुप्रै छन् त बेरोजगारहरू है सिक्न चाहने गर्न चाहने पनि छन् कुनै कुनै मात्र अल्छे होलान् तर कतिपय साथीहरू चाहिँ गर्न चाहने पनि छन् सो so, उनीहरूलाई चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा किन चाहिँ अनलाइन मार्केटिङ नसिकाउने है फनलको कुरा ट्राफिकको कुरा ल्यान्डिङ पेजको कुरा कन्भर्जनको कुरा नेपाली ल्याङ्ग्वेजमै सिक्न अपर्च्युनिटी होस् भनेर हामीले चाहिँ साइमन जोन डट कमको चाहिँ इस्ट्याब्लिस गरेको हो र यो सुरुवात गर्दाखेरि हाम्रो श्रीराम भाइ हुनुहुन्छ होइन श्रीराम भाइ अनि त्यस पछाडि अर्को इर्स इर्साद भन्ने हामी एकदम यहाँ चाहिँ भनौँ न एउटा मैले कन्सेप्ट सेयर गरेँ र यो कन्सेप्टलाई लगाएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्लेटफर्म चाहिँ एकदमै सानो लेभलमा चाहिँ लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका थियौँ हामीले अहिले आएर भर्जन वान हामीले सकाइसक्यौँ हामी भर्जन टूमा अपग्रेड भइसकेका छौँ र यो समयसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले थुप्रै ट्रेनिङहरू हामीले एड गरिसकेका छौँ करिबन हाम्रो बिस देखि पच्चिसवटा ट्रेनिङहरू आइसकेको छ एकदमै एकदमै इम्पोर्टेन्ट ट्रेनिङ लाइफ चेन्जिङ ट्रेनिङहरू छ मलाई त एकदम त्यो ढुक्कासँग भन्छु सो त्यो ट्रेनिङहरू हामीले हालेका छौँ र अहिले अल ओभर विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट गरिराख्नु भएको छ जस्तो हामीसँग कतारबाट हुनुहुन्छ मलेसियाबाट हुनुहुन्छ युएसबाट हुनुहुन्छ डेनमार्कबाट हुनुहुन्छ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट हुनुहुन्छ भने नेपालको केही बुबाक्सहरूबाट चाहिँ जोडिएर काम गरिराख्नु भएको छ साइमन जोन डट कम अहिले अब मैले यो साइमन जोन डट कम छ यसको मैले अघि तपाईँलाई भने यसको चाहिँ अझ बिग हामीले चाहिँ म्यासिभ वेमा हामी जान खोजिराखेका छौँ यसको नाम पनि अलिकति फरक ढङ्गबाट केही दिनमा नै तपाईँले डिस्प्ले भएको चाहिँ देख्न पाउनुहुन्छ है त सर सो हाम्रो भिजन यो यो प्लेटफर्मको भिजन भनेको के हो त भन्दाखेरि स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू ल्याउनु स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू लन्च गर्नु एटलिस्ट पनि टेन थाउजन्ड प्लस हामी स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू ल्याउन चाहन्छौँ मैले के रियलाइज गरेको छु भने नि सर तपाईँको इन्फर्मेसन नलेजले तपाईँ हामीलाई कहिले पनि पैसा दिँदैन सर पैसा पाइन्छ त जब स्किल्स हुन्छ मान्छेसँग जब स्किल्स हुन हुन्छ अनि चाहिँ पैसा पाइँदो रहेछ बुझ्नु भयो नि सर बुझिराख्नुहोस् सो हाम्रो उद्देश्य भनेको थ्याङ्क यू हाम्रो उद्देश्य भनेको म्याक्सिमम् स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू ल्याउनु नेपाली ल्याङ्ग्वेजमा स्किल बेस्ड प्रोग्राम ल्याउनु चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हो र हामी ल्याउँदैछौँ भने स्किल्समा पनि हार्ड हार्ड स्किल्स र सफ्ट स्किल्स हुन्छ अहिले हामीले सफ्ट स्किल्ससँग रिलेट मात्र चाहिँ यहाँ ट्रेनिङहरू लन्च गरिराखेका छौँ जुन चाहिँ होम बेस वर्क टाइपको मात्र म्याक्सिमम् कुराहरू हामीले ल्याइराखेका छौँ सो हाम्रो चाहिँ यो भिजन हो सिम्पल इज द्याट हाम्रो मिसन भनेको चाहिँ give birth to be a millionaire आज पैसा अथवा चाहिँ मिलिनियर मान्छे हुनको लागि लास्ट टाइम मात्र मैले एउटा स्ट्याटस अपडेट गरेको थिएँ आज मान्छेले मोबाइल र इन्टरनेट चलाएर आफ्नो जीविकोपार्जन त गर्छ गर्छन् दाल भात खानलाई कुनै प्रब्लम छैन मान्छेले चाह्यो भने आज इन्टरनेटमा मिलिनियर पनि बन्न सक्छ सर र थुप्रै तपाईँ युट्युबमा गएर तपाईँ हामीले सर्च गर्ने हो भने नि सर युट्युबमा गएर इन्टरनेट मिलिनियर भनेर सर्च गर्ने हो भने सर लिस्ट आउँछ आजको समयमा मिलिनियर हुनका लागि हिजो चाहिँ पास्ट पुस्तामा चाहिँ कति जग्गा थियो घर थियो के थियो त्यो कुराले डिटरमाइन गर्दैन हामीले जस्ट कसरी यो इन्टरनेट मोबाइल र ल्यापटपलाई प्रयोग गर्छ यसले चाहिँ हाम्रो मिलि एउटा मिलिनियर बन्ने सपना चाहिँ एउटा चाहिँ डिसाइड गर्छ सो हाम्रो मिसन यही छ कि सर यो प्लेटफर्म हामीले चाहिँ यस्तो कुरा सिकाउन चाहन्छौँ जो चाहिँ इन्टरनेट मिलिनियर प्रड्युस होस् है सो हाम्रो चाहिँ मिसन भनेको चाहिँ त्यो छ र हाम्रो अब्जेक्टिभ चाहिँ सिम्पल छ पहिलो हामी हामीसँग के हुन्छ त एजुकेसनल प्लेटफर्म ट्रेनिङहरू हुन्छ हामीसँग होइन स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू हामीसँग चाहिँ हुन्छ हामीसँग स्किल बेस्ड प्रोग्रामहरू हुन्छ पहिलो र यो प्लेटफर्ममा आइसके पछाडि तपाईँको भनौँ न यहाँ चाहिँ तपाईँ एउटा आउनु भनेको तपाईँ यो प्लेटफर्मको ओनर बन्नु हो एउटा अथोराइज एउटा अथोराइज पर्सन बन्नु हो यो प्लेटफर्ममा आइसके पछाडि तपाईँ एउटा अथोराइज पर्सन हुनुहुन्छ तपाईँले ट्रेनिङ गर्नुहुन्छ यो प्लेटफर्ममा र त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नुहुन्छ दोस्रोमा ट्रेनिङ गरिसके पछाडि तपाईँले काम गर्नुहुन्छ राइट वर्क गर्नुहुन्छ काम गर्नुहुन्छ काम गरिसके पछाडि पैसा त नआउने भन्ने कुरै छैन होइन तपाईँले कमाउनुहुन्छ र चौथो तेस्रो भनेको चाहिँ लन्चिङ प्लेटफर्म तपाईँले आफूसँग कुनै पनि सिप छ कुनै पनि चाहिँ स्किल छ भने चाहिँ तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो स्किल्सलाई यहाँ चाहिँ लन्च गर्न सक्नुहुन्छ लन्चिङ प्लेटफर्म पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ एज अ अथोराइज पर्सन तपाईँ यो प्लेटफर्ममा आइसके पछाडि आफ्नो स्किल्स तपाईँसँग छ भने कुनै पनि स्किल्स छ भने तपाईँले यहाँ के गर्न पाउनुहुन्छ लन्च गर्न पाउनुहुन्छ यहाँ बिस पच्चिसवटा ट्रेनिङ सिरिजहरू च्याप्टरहरू छन् यो सबै साइमन र एक्लैले त त्यो डि डिजाइन गर्न त गाह्रो छ नि त यहाँ दर्जनौँ इन्स्ट्रक्टरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले लन्च गर्नुभएको छ भने भोलि तपाईँले काम गर्दै जाँदा के थाहा तपाईँसँग पनि केही न केही स्किल्सहरू होला होइन त्यो स्किल्स रिलेट तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ प्रोग्राम लन्च गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को उद्देश्य भनेको चाहिँ र तपाईँले त्यो प्रोग्रामहरू फेरि कुनै पनि कस्ट बेहोर्नु पर्दैन है सर एउटा कुरा तपाईँले न त डोमेन तपाईँले डोमेनको होस्टिङको न त चार्ज तिर्नुपर्छ न त तपाईँले वेबसाइट बनाउनु पर्छ इभन तपाईँलाई चाहियो भने तपाईँलाई चाहिँ प्रडक्ट डिजाइनमा हामी तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ प्याकेजिङमा तपाईँलाई सपोर्ट गर्छौँ त्यो काम तपाईँले गरिसके पछाडि मजाले चाहिँ यहाँ प्यासिभ इन्कमको चाहिँ एउटा चाहिँ सोर्स बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ र चौथो चौथोमा भनेको चाहिँ to train small business houses to grow digitally हाम्रो यो ट्रेनिङहरू विशेष यो ट्रेनिङले के के गराउँछ भन्दाखेरि यदि एफिलिएट मार्केटरहरूलाई भने त्यही सेक्टरमा उनीहरूलाई बढ्नको लागि मद्दत गर्छ यदि बिजनेस हाउसेसहरू छन् भने चाहिँ आफ्नो बिजनेस हाउसेसहरूलाई कसरी चाहिँ तपाईँको यो प्लेटफर्महरू बाट चाहिँ अगाडि बढाउने अथवा चाहिँ यो प्लेटफर्महरूबाट कसरी चाहिँ बिजनेस गर्ने भन्ने कुराहरू नै सिकाउँछ डिजिटल्ली कसरी ग्रोथ हुने भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउँछ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि we give platform we give software we give trainer we give system to all to all entrepreneurs solopreneurs र स्मल बिजनेस ओनर्सहरूलाई चाहिँ यो सिस्टमहरू चाहिँ हामी चाहिँ यसको थ्रुबाट चाहिँ दिन्छौँ है त सर बुझ्नुभयो क्लियर हुनुभयो केही छ सोध्नुपर्ने तपाईँको छैन छैन ओके हामी अगाडि छौँ अब तपाईँ हामी अगाडि बढ्नका लागि जस्तो म तपाईँ हामी अगाडि बढ्नको लागि हामीले चाहिँ चारवटा लेभलको प्रोग्राम चाहिँ यहाँ डि डिजाइन गरेका छौँ होइन यो अब कस्तो हो भन्दाखेरि नि प्रमोद सर र अब तपाईँ हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु छ भने कुनै न कुनै प्लेटफर्ममा त जोडिएर काम गर्नै पर्ने हुन्छ नि हो कि नै सर जस्तो हो म डक्टर सोनु सोनु शर्मा सरसँग काम गर्न चाहन्छु एउटा प्लेटफर्म त चाहियो नि त मलाई भेस्टिजले मलाई त्यो प्लेटफर्म दियो होइन अब म अझ राम्रो मान्छेसँग चाहिँ कुनै प्लेटफर्ममा काम गर्न चाहन्छु कहीँ न कहीँ एउटा प्लेटफर्म त हामीलाई चाहिन्छ नि त यत्तिकै भनौँ न प्लेटफर्म बिना चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्लेटफर्ममा हामी भइसके पछाडि एकअर्कालाई हामी मेन्टर गर्छौँ एकअर्काले चाहिँ हामी धेरै कुराहरू सेयर गर्छौँ त्यसरी चाहिँ हामी बढ्न सक्छौँ प्लेटफर्ममा र प्लेटफर्म बिना चाहिँ कुनै पनि मलाई लाग्छ हामी अगाडि बढ्न चाहिँ अलिकति मुस्किल नै हुन्छ क्या मैले अब तपाईँले सेयर गर्दा पनि के कुरा सेयर गर्ने त नि तपाईँको सक्सेसको लागि होइन सो त्यही कारणले गर्दा हामीसँग चाहिँ अगाडि बढ्नका लागि चारवटा लेभलको प्रोग्राम डिजाइन गरेका छौँ है चारवटा लेभलको प्रोग्राम डिजाइन गरेका छौँ तपाईँ कुनै पनि एउटा लेभलको प्रोग्रामबाट अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ मजाले र यो प्रोग्राममा अघि पनि मैले भने तपाईँ यो कुनै पनि प्रोग्राममा तपाईँ इन्भल्भ हुनु भनेको चाहिँ के हो त तपाईँ एउटा अथोराइज पर्सन हुनुहुन्छ तपाईँ यो प्लेटफर्म गर्न लायक व्यक्ति हुनुहुन्छ तपाईँ अथोराइज पर्सन हुनुहुन्छ सो यो यो प्लाटफर्मलाई हामीले म्यासअप भर्जन पनि भनेर चाहिँ नाम दिएका छौँ premium version silver version gold version र डाइम डायमन्ड भर्जन गरेर चारवटा लेभलको चाहिँ हाम्रो प्रोग्रामहरू रहन्छ प्लाटफर्महरू रहन्छ र प्रिमियम भर्जन भनेको चाहिँ सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टीको प्रोग्राम हामीले डिजाइन गरेका छौँ जस्तो तपाईँ सिक्सटिन थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड फिफ्टीको प्रोग्राममा इन्भल्भ हुनुहुन्छ भने आउनुहुन्छ भने तपाईँले अब यो बापत तपाईँले के के पाउने त भन्दाखेरि तपाईँले भोलि इन्टरनेसनली तपाईँले चाहिँ प्रोग्राम गर्न चाहनुहुन्छ इन्टरनेसनली एफिलिएट बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो लेभलको प्रोग्राम पनि हामी एक्सेस दिन्छौँ र लाइभ कोचिङ यसरी नै तपाईँले पाउनुहुन्छ बेला मौकामा जस्तो रेकर्डेड त हाम्रो हुन्छ नै हुन्छ सो रेकर्डेड ट्रेनिङहरू जस्तो यसमा तपाईँले सिक्न के के पाउनुहुन्छ त भन्दाखेरि एडभान्स फेसबुक मार्केटिङ ट्रेनिङ तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ फेसबुकलाई बिजनेस पर्पोजको लागि कसरी प्रयोग गर्ने फेसबुकबाट कसरी चाहिँ इन्कम जेनेरेट गर्ने त्यो कुरा तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ अर्को भने कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले यसमा इनको ट्रेनिङ तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ लिङ्कडिनलाई कसरी प्रयोग गर्ने अर्को ट्रेनिङ तपाईँले यहाँ के सिक्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि गुगललाई कसरी चाहिँ प्रयोग गर्ने थुप्रै गुगलले यस्तो टुल्सहरू हामीलाई दिएको छ एन्टरप्रिनियर्सहरूलाई विशेष गरेर सानो बिजनेस हाउसेसहरूलाई त्यो टुल्सहरूलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ इमेल मार्केटिङ सिक्न पाउनुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ यो रिले ट्रेनिङहरू अझै आउँदैछ तपाईँको चाहिँ कति ट्रेनिङहरू आइसक्यो भने अझै अपकमिङ ट्रेनिङ आउँदैछ भाइबरलाई कसरी प्रयोग गर्ने WhatsApp TikTok Telegram Snapchat Reddit यो प्लेटफर्मलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा र मेन मेन कुरा भनेको चाहिँ एफिलिएट बिजनेस हामी तपाईँलाई गर्न सिकाउँछौँ एफिलिएट बिजनेस गरेर कसरी चाहिँ सस्टेन हुने वर्ल्डको सुपर एफिलिएट मार्केटरदेखि लिएर सुपर एफिलिएट मार्केटिङ कम्पनीहरूको विषयमा हामी यहाँ चाहिँ पढ्छौँ एफिलिएट मार्केटरले किन अनसक्सेस झेल्नुपर्छ अगाडि बढ्दाखेरि होइन त्यो कुराहरू हामी चाहिँ पढ्छौँ र तपाईँले यो ट्रेनिङमा चाहिँ यही नै कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ पाउनुहुन्छ है त सर Leer uno eso. अर्को सिल्भर भर्जनको thank you so much silver भर्जनको ट्रेनिङ सिल्भर भर्जनको चाहिँ थर्टी फाइभ थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेडको ट्रेनिङ हो यसमा नेसनल र इन्टरनेसनली दुवै तपाईँले भोलि अपकमिङ डेजमा बढ्दै जानुहुन्छ भने पाउनुहुन्छ प्रिमियम भर्जनको यसमा फ्री हुन्छ एक्स्ट्रा एडेड यसमा ट्रेनिङ भनेको चाहिँ फनल ट्रेनिङ तपाईँको चाहिँ यसमा एडेड हुन्छ फनल भन्ने कुरा यस्तो च्याप्टर हो तपाईँले यो फनल च्याप्टर सिक्नुभयो भने विशेष गरेर तपाईँले आफ्नो एफिलिएट बिजनेसलाई कसरी चाहिँ अटोमेसनमा लाने होइन तपाईँको चाहिँ पासिभ इन्कम अघि हामीले कुरा गरेको थियौँ नि पासिभ इन्कममा कसरी चाहिँ ढाल्ने भन्ने कुरा यो च्याप्टरबाट तपाईँले सिक्न पाउनुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ यो ट्रेनिङमा तपाईँले WordPress website design training पाउनुहुन्छ तपाईँले कसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो पर्सनल ब्रान्डिङ बनाउने अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ वेब डिजाइन गर्ने सिम्पल कुराहरू तपाईँले सिक्नुहुन्छ र त्यही अनुसारको तपाईँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ र अर्को छ हामीसँग gold version sixty five thousand five hundred फिफ्टीको ट्रेनिङ नेसनली दुवै ट्रेनिङ यसमा तपाईँलाई एभाइलेबल हुन्छ यसमा प्रिमियम भर्जन सिल्भर भर्जन तपाईँले फ्रीमा एक्सेस गर्न पाउनुहुन्छ यसमा एडेड एडेड ट्रेनिङ भनेको चाहिँ stock market basic to advance हुन्छ तपाईँ स्टक मार्केटमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न सर छैन तर अब लाग्ने सोच बनाएको छ लाग्नु परेछ अब तपाईँले ट्रेनिङ पनि एभाइलेबल छ सो स्टक मार्केट पनि एउटा राम्रो अप्सन हो तपाईँ इन्भेस्टर बन् बन्छु भन्नुभयो नि त स्टक मार्केट एउटा राम्रो अप्सन हो सो स्टक मार्केटको बेसिक टु एडभान्स ट्रेनिङ पाउनुहुन्छ अर्को भनेको चाहिँ पब्लिक स्पिकिङ ट्रेनिङ यसमा तपाईँले पाउनुहुन्छ पब्लिक स्पिकिङमा अब जस्तो डक्टर ताराजीले तपाईँलाई ट्रेनिङ दिनुहुन्छ अलमोस्ट डाक्टर ताराजीलाई चिन्नुहुन्छ हजुरले सर उहाँ धेरै नै पब्लिक स्पिकिङ मात्र नभएर ओभरअल पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट र लिडरसिपसँग रिलेट ट्रेनिङहरू पनि उहाँले दिनुहुन्छ अलमोस्ट चार लाख युट्युब सब्सक्राइब उहाँको छ सो अर्को भनेको तपाईँले यो ट्रेनिङमा युट्युब ट्रे युट्युब एडभान्स युट्युब युट्युबमा मात्र तपाईँले काम गरेर चाहिँ कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा सिक्न पाउनुहुन्छ ग्राफिक डिजाइन तपाईँले ट्रेनिङ पनि सिक्न पाउनुहुन्छ यसमा राइट सो यो कुराहरू छ है यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ गोल्ड भर्जनको ट्रेनिङमा चाहिँ सिक्न पाउनुहुन्छ र लास्ट बट नट लिस्ट मेरो पनि one of the favourite training हो डायमन्ड भर्जन ट्रेनिङ है मेरो पनि वान अफ फेभरेट ट्रेनिङ हो डायमन्ड भर्जन म जब फ्री हुँदाखेरि अलमोस्ट मैले डायमन्ड भर्जनको ट्रेनिङमा आफ्नो टाइम स्पेन्ड गर्ने गर्छु एक लाख छब्बिस हजारको ट्रेनिङ यो एकदमै अफोर्डेबल अफोर्डेबल कस्टमा एकदमै राम्रो ट्रेनिङ छ जस्तो मलाई आफैलाई फेल हुन्छ यो ट्रेनिङ यसमा तपाईँले इन्टरनेसनली भोलि काम गर्न चाहनुभयो भने बाहिरको एक्सेस प्लेटफर्म तपाईँले पाउनुहुन्छ नै यसमा मेन अर्को कुरा भनेको यो एडभान्स भिडियो एडिटिङ ट्रेनिङ त भइहाल्छ अलरेडी बिजनेसमा चाहिँ करोडौँ टर्नओभर गरिसकेको व्यक्तिहरूले व्यक्तिहरूबाट पनि यसमा चाहिँ बिजनेसको कन्सेप्टहरू आइडियाहरू चाहिँ यसमा चाहिँ मिल्छ तपाईँलाई है सो त्यो कारणले गर्दा यो ट्रेनिङ एकदमै राम्रो छ तपाईँको चाहिँ यो ट्रेनिङ र त्यो सँगसँगै अर्को एउटा लेट लेटेस्ट हामीले ट्रेनिङ एड गरेका छौँ मिसन मिलिनियर यो ट्रेनिङ एकदम एकदम राम्रो छ तपाईँको चाहिँ मिसन मिलिनियर ट्रेनिङ तपाईँको यो विशेष गरेर क्रिप्टोसँग रिलेट छ टेक्नोलोजी बेस यो ट्रेनिङ छ र यो ट्रेनिङहरू चाहिँ धेरै नै तपाईँको भनौँ न एकदमै मलाई लाग्छ कि बेस्ट छ है इन्कम वाइज तपाईँको चाहिँ भनौँ न माइन्ड सेट वाइज यो ट्रेनिङहरूले निकै नै चेन्जेस चाहिँ ल्याउँछ सो डायमन्ड भर्जनको चाहिँ यो ट्रेनिङहरू चाहिँ रहेको छ र डायमन्ड भर्जनबाट तपाईँ अगाडि बढ्दाखेरि अपकमिङ साइमन जोनको सबै ट्रेनिङहरू चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ जस्तो अहिले हामीले बिस पच्चिसवटा ट्रेनिङ जाँदैछ औ भोलि पचास पुग्ला सय पुग्ला दुई सय पुग्ला जति पनि ट्रेनिङहरू तपाईँको चाहिँ फ्रीमा हुन्छ तपाईँको स्पेसियल टिम कोलाबरेसन तपाईँले पाउनुहुन्छ डायमन्ड भर्जनमा राइट टिम कोलाबरेसन तपाईँले भएर चाहिँ अगाडि बढ्न चाहनुभयो भने पनि तपाईँले चाहिँ यो ट्रेनिङ चाहिँ पाउनुहुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँको सक्सेसको लागि हामी देखाउँछौँ सिकाउँछौँ र हामी गराउँछौँ जसले गर्दाखेरि तपाईँको रिजल्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजल्टमा केही न केही कुराहरू चाहिँ देखिन्छ है त सर बुझ्नुभयो कुनै केही क्वेसन छ तपाईँको छैन सर ओके हामी अगाडि बढ्यौँ है त सर सो अब अगाडि म तपाईँलाई बढाउन चाहेँ why digital training is more better than physical training digital training चाहिँ किन चाहिँ फिजिकल ट्रेनिङ भन्दा चाहिँ बेटर जस्तो लाग्छ तपाईँको विचारमा एक दुईवटा यसमा साम डिजिटल ट्रेनिङ यो चाहिँ सुनसुकै ठाउँबाट पनि गर्न सकिन्छ भनेर सो म केही कुरा केही पोइन्ट्सहरू तपाईँलाई भन्छु नम्बर वान भनेको चाहिँ लो कस्ट ट्रेनिङ तपाईँले डायमन्ड भर्जनको ट्रेनिङ तपाईँले लि लिनुभयो भने यो असम्भव कुरा हो कि एक लाख छब्बिसमा त दस लाखमा पनि यो ट्रेनिङ एभाइलेबल हुन्न किन भन्दाखेरि धेरै कुराहरू चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको समेटेर चाहिँ भनौँ न इन्स्ट्रक्टरहरू चाहिँ विभिन्न कन्ट्रीहरू इभन कन्ट्रीहरूबाट बाहिर देशहरूबाट पनि यो ट्रेनिङ दिएको हुन्छ होइन सो फिजिकल्ली पहिलो कुरा त सम्भव नै हुँदैन दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ लो ट्रेनिङ कस्ट पर्न जान्छ होइन तपाईँले प्रिमियम भर्जन मात्र गर्दाखेरि अलमोस्ट फिफ्टी फाइभ थाउजन्ड प्लसको ट्रेनिङ तपाईँले पाउनुहुन्छ due to digitally low cost ट्रेनिङमा लो कस्टमा चाहिँ धेरै ट्रेनिङहरू चाहिँ पाइने भयो पहिलो दोस्रो भनेको चाहिँ टाइम फ्रिडम हुन्छ सर तपाईँले यो ट्रेनिङ तपाईँ चाहिँ भनौँ न खा बिहान खाजा खाना खाएर अथवा चाहिँ बेलुकी सुत्ने समयमा अथवा चाहिँ दिउँसो राति जुनसुकै समयमा तपाईँसँग एउटा चाहिँ यसरी एउटा युजर नेम र पासवर्ड तपाईँले पाइसके पछाडि सिम्पल लगइन गरेर तपाईँले मजाले ट्रेनिङ गर्न पाउनुहुन्छ नि त होइन जुनसुकै टाइममा तपाईँले चाहिँ यो ट्रेनिङ गर्न यसरी पाउनुहुन्छ अर्को भनेको लोकेसन फ्रिडम अहिले विराटनगर तपाईँ भन्नुभयो भोलि अब नेपालको जुनसुकै भूभागमा जानुहोस् अथवा कुनै पनि देश जानुहोस् तपाईँले जुनसुकै ठाउँबाट चाहिँ यो ट्रेनिङ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ लाइफ टाइम ट्रेनिङ एभाइलेबल हुन्छ यसमा अर्को भनेको चाहिँ अर्निङ अपर्च्युनिटिजहरू पनि यसमा रहन्छ अर्को भनेको चाहिँ no chance to for get replay again and again तपाईँको फिजिकल्ली भनौँ न एउटा इन्स्ट्रक्टरलाई टिचरलाई बार बार सोधिराख्यो भने झन्झट मान्न सक्छ तर डिजिटल्ली के हुन्छ त भन्दाखेरि कुनै पनि कुरा बिर्स्यो बुझिएन भने तपाईँले रिप्ले गरेर त्यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ no added any more cost on यो ट्रेनिङ जर्नी तपाईँको ट्रेनिङ जर्नीमा चाहिँ कुनै पनि एडेड एक्स्ट्रा कस्ट जर्नीमा चाहिँ त्यो कस्ट चाहिँ लाग्दैन है त सर सो हामी अगाडि बढौँ तपाईँको अब केही अब यहाँ गरिराख्नु साथीहरूको मैले तपाईँलाई देखाएँ अब धेरै राम्रो भयो साथीहरू पनि हुनुहुन्छ है अगाडि बढाएँ तपाईँलाई अगाडि बढाएँ सो लगभग लगभग हाम्रो सक्यो पनि हाम्रो सेसन यो सकिन पनि लाग्यो अब अब केही केही क्वेसन छ भन्नु भएन होइन हुन त अब काहीँ यो एक अहिले अब मार्केटिङको विषयमा बोलियो सेल्सको विषयमा बोलियो यो त अब प्र्याक्टिकल्ली गरेर तपाईँको च्याप्टर हुन्छ यो च्याप्टरहरू गरेर पढ्ने हो होइन भोलि अब सोध्दै जानु होला होइन ओभरअल म केही कुराहरू सोध्न चाहेँ so have you enjoy this session कस्तो लाग्यो त ओभरअल सेसन तपाईँलाई कस्तो लाग्यो सर राम्रो लाग्यो सर सो मच अब अगाडि केही अनलाइनमा पैसा यसरी चाहिँ काम गरेर कमाउन सकिन्छ भन्ने केही हिन्ट्स पाउनुभयो हिन्ट्स यस्तो सरले गरेको अनुसार त्यो चाहिँ हिन्ट्स पाइयो यो यो त आफूले नछिरेसम्म त्यो आफ्नो कन्फिडेन्स हुँदैन नि होइन जबसम्म हो के अरे स्विमिङ पुलमा हाम फालिँदैन त्यो त पक्कै त्यही नै हो सर होइन भन्छ नि जबसम्म चाहिँ स्विमिङ पुलमा चाहिँ एउटा चाहिँ स्विमिङ सिक्ने मान्छेले चाहिँ जम्प गर्दैन उसले कसरी स्विमिङ सिक्छ त होइन जम्प त गर्नै पर्छ जम्प गर्नै पर्छ होइन अनि मात्र सिकिने कुरा हो तैरिने कुरा हो होइन त्यो जाँदै गर्दाखेरि so are you excited to put into action what I have reveal today म तपाईँले जे जे कुराहरू रिभेल गरेँ तपाईँ एक्सनमा जानको लागि चाहिँ कतिको तयार हुनुहुन्छ नि सर म जान तयार छु म टाइम चाहिँ लाग्छ सर कति टाइम लाग्छ सर तिन वर्ष होइन अब यस्तो हुन्छ नि त अब तपाईँ सरलाई सबै थाहा छँदैछ होइन मेसेजमा कन्डिसनहरू फ्यामिलीको यताउता सबै थाहा छँदैछ आफैले गर्नुपर्छ होइन फ्यामिलीको भर पर्दा तपाईँलाई थाहा छँदैछ त्यसरी ढिलो भयो अब आफैले नबुझेरै हो क्या जस्तै मैले त बुझाइयो होइन अब यो अरूलाई बुझाउँदा बुझ्दैनन् क्या यो अब यत्तिको पनि जुन तपाईँले भन्नुभयो नि यो अरू मेम्बर्सलाई मलाई देखाउँदाखेरि यो उनीहरूको लागि एकतर्फी मात्रै हुन्छ मैले त बुझेँ नि यति पनि अनि मतलब बरु लोन पनि खोजेर अथवा कतैबाट म्यानेजर त उनीहरूले त यो नै कुरा बुझ्दैन नि त अनि के हो के हो भन्ने हुन्छ एउटा कुरा के हो भने नि सर अब तपाईँले अब सिक्ने क्रममा अब सिक्ने स्टार्टिङमा हुनुहुन्छ होइन र यो एफिलिएट बिजनेस एफिलिएट बिजनेसमा पनि digital product high ticket product भनेको चाहिँ तपाईँको मैले सुरुमा पनि भने पश्चिमी मुलुकहरूमा डाल्न लिजेन्डरी मार्केटरको चाहिँ डेभिड सार्प जस्तो व्यक्तिहरूले रन गरिराख्नु भएको आइन्छ नेपाल जस्तो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो भनौँ न यो मोडलको बिजनेस चाहिँ छैन नै मैले चाहिँ अहिलेसम्म देखेको छु है मैले चाहिँ होइन तपाईँको सानो सानो अब भनौँ न दस बिसको त्यो टाइपको रिफरल एफिलिएट चाहिँ हुन्छ तर यसरी हाई टिकेटमा चाहिँ छैन एउटा कुरा त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले आफूले बुझ्ने हो आफूले आफूले ट्रस्ट गरेर सुरु गर्ने हो सर होइन अब यो बुझाएर त्यो सम्भव गाह्रै हुन्छ र जहिले पनि रिजल्टमा रिजल्टमा तपाईँ जानका लागि अन्तिम त तपाईँ हामीले काम गर्नुको अन्तिम उद्देश्य के हो त रिजल्ट ल्याउनु हो नि त होइन सर सो रिजल्टमा जानको लागि सर तिनवटा स्टेप्स एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सर फर्स्ट स्टेप्स भनेको इन्फर्मेसन नलेज होइन इन्फर्मेसन नलेज तपाईँले लिइराख्नु भएको छ अब तपाईँले के सिक्न जरुरी छ स्किल सिक्न जरुरी छ स्किल सिक्न पनि सबभन्दा अगाडि त डिसिजन तपाईँले एक्सन लिन जरुरी छ होइन सो यो तिनवटा स्टेप सिकिसके पछाडि मात्र त्यो रिजल्टमा चाहिँ हामी पुग्छौँ र यो तिनवटा स्टेप्समध्ये कहीँ पनि हामी चुक्यो भने मान्छेसँग जतिसुकै इन्फर्मेसन होस् न नलेज हो न होस् न एफिलिएट मार्केटिङको चाहिँ भनौँ न ए टु जेड तपाईँको चाहिँ जानुहोस् न तर ऊ ऊ स्किल्स अथवा चाहिँ उसँग स्किल छैन एक्सनमा जाँदैन भने काम छैन सर होइन र अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि एक्सनमा जान्छ र चाहिँ उसले चाहिँ स्किल्स डेभलप गर्दैन भने पनि काम छैन सो यसमा रिजल्ट ल्याउनका नट ओन्ली एफिलिएट बिजनेस मात्र नभएर अन्य क्षेत्र कहीँ पनि सफल सफल हुनका लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट जरुरी नै छ होइन इन्फर्मेसन र नलेज सबभन्दा फर्स्ट स्टेप सेकेन्ड भनेको चाहिँ स्किल्स दोस्रो तेस्रो भनेको चाहिँ स्किल्स चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो फ्रेमवर्कलाई तपाईँले लिएर चाहिँ होला है त सर ल अब कहिलेबाट सुरु गर्ने गर्ने पोसिबल होला त तपाईँको केही छ मेरो त्यही हो सर अब आफैले गर्नुपर्छ होइन गर्ने त आफैले आफैले गर्ने हो अब केही चाहिँ हजुर अरू अरू जस्तो भन्छ नि फ्यामिलीले सपोर्ट गर्ने गर्ने मेरो त्यस्तो मिल्दैन क्या अब आफैले लोनसोन खोजेर गर्नुपर्ने हुन्छ अनि यसमा जस्तै थर्टी फाइभ गरेपछि पछि थर्टी फाइभ गरेपछि अनि सिक्सटी फाइभ पनि गर्नुपर्छ कि थर्टी फाइभले नै पुग्छ अब तपाईँलाई अपग्रेड अब पछि कमाउँदै जानुभए पछाडि अपग्रेड गर्न मन छ भने अपग्रेड गर्न सक्नुहुन्छ होइन थर्टी फाइभ लेभलबाटै म गरिराख्छु भन्नुहुन्छ भने पनि तपाईँले गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ अन्त टार्गेट त मेरो 35 कै छ हैन म्यानेज गरेछ फ्यामिलीमा चाहिँ खास के छ अहिले को बस्नुहुन्छ तपाईँहरू अहिले बुवा मम्मी हुनुहुन्छ होइन तर उतातिर पहाडतिर हुनुहुन्छ कि इलामतिर इलामतिर हुनुहुन्छ ए तपाईँ चाहिँ एक्लै बस्नुहुन्छ हजुर एक्लै बस्छु म अब यत्रो जब गर्नु अझ कि छैन अरे बिचमा गरेको मैले फ्याक्ट्रीतिर अब यत्रो अब म्याच्योर भइसक्नु भएको छ अब यो समयमै नगरे कहिले गर्ने सर होइन र इनर्जी र एउटा चाहिँ ऊ भन्ने कुरा सधैँभरि आइराख्दैन होइन सोच्नुहोस् विचार गरेर बढ्नुहोस् मलाई त लाग्छ अब तपाईँ रेस्पोन्सिबल मान्छे हुनुहुन्छ होइन अरू त मैले के नै भन्न सक्छु र होइन सर हजुर सर एउटा कुरा सोध्नु मिल्छ कि मिल्दैन होला सरले मिल्छ मिल्छ कि मिल्दैन जस्तै अब सरले यसमा एडभान्स लेभलको कोर्सै गरिसक्नु है हायर लेभलै गरिसक्नु हजुर हजुर मतलब त्यो जुन टपमा टप लेभल हुन्छ नि मतलब सरले सिक्ने केही पनि बाँकी छैन एथलेटमा होइन सिक्ने भन्ने कुरा कहाँ सकिन्छ सर सिक्ने भन्ने कुरा कहिले पनि सकिँदैन जिन्दगीभरि मरेर जाँदासम्म पनि सिक्ने भन्ने कुरा चाहिँ सकिन्न होइन मैले यति हो कि एफिलिएट मार्केटिङको अलमोस्ट धेरै कुराहरू चाहिँ जो सिक सिकिराखेको छु अझै पनि सिक्ने क्रम त जारी नै छ सर बुझ्नु भएन अनि सर लाग्नुभएको पाँच वर्ष भयो सर हजुर अनि त्यो सरको सुरुको फर्स्ट सेलेरी चाहिँ कति महिनामा आएको थियो स्टार्ट गरेको मेरो फर्स्ट चाहिँ लगभग तिन दुई महिनातिर चाहिँ फर्स्ट इन्कम चाहिँ मेरो आएको थियो दुई महिना कि तिन महिना दुई महिना वरिपरि होला थर्टी फाइभबाट गर्नुभएको थियो मैले थर्टी फाइभबाट गरेको थिएँ सर अनि त्यो फर्स्ट इन्कम आउँदा कति थियो के सकिन्छ कि सकिन्छ त्यही सोध्नलाई कस्तो भन्नु है मतलब फर्स्ट फर्स्ट इन्कम आउँदा कति सम्म आएको थियो मेरो फर्स्ट इन्कम कति आठ हजार कि त्यस्तै आएको थियो मेरो फर्स्ट इन्कम अनि जस्तै यो अनि त्यो जस्तै आठ भन्नुभयो होइन त्यसपछि बढ्दै गएको हो कि कस्तो सरले अनि हजुर ट्रेनिङ अपडेट गर्नुभएको हो बढ्दै गयो बढ्दै गयो पछाडि ट्रेनिङ त मैले लगभग बिस तिस लाख कमाइसके पछाडि अपग्रेड गरेको हो नि तपाईँको अकाउन्ट बनाउनु हजुर हजुर हजुर सर तपाईँको ड्यासबोर्ड बनाएको छ कि छैन ओके साइमन जन डट कममा छैन सर भनेको ओके त्योभन्दा अगाडि केही कुरा म तपाईँलाई सेयर गरिहाल्छु है त के छ भन्दाखेरि अब तपाईँ चाहिँ एफिलिएट भइसके पछाडि तपाईँले एउटा क्वेसन नै सोध्नु भएन कसरी पैसा कमाइन्छ भन्ने कुरा नै सोध्नु भएन होइन त्यही नै नै एफिलिएट तपाईँ एज अ एफिलिएट भइसके पछाडि यहाँ पाँच किसिमको इन्कमहरू तपाईँले विशेष गरेर कमाउन सक्नुहुन्छ how many types of income are given SPC अथवा चाहिँ एफिलिएट यो एफिलिएटबाट चाहिँ कति प्रकारको इन्कमहरू चाहिँ तपाईँले गेन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अहिले नर्मल्ली रनिङ साथीहरूले कति प्रकारको इन्कम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि पाँच प्रकारको इन्कमको विषयमा तपाईँलाई म सेयर गर्छु नम्बर वान इन्कम चाहिँ तपाईँले यहाँ जस्ट एफिलिएट मार्केटिङ गरेर मात्र पनि तपाईँले कमाउन सक्नुहुन्छ एफिलिएट मार्केटिङमा गरेर मात्रै सर्भाइभ तपाईँले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यदि यसलाई डिपली तपाईँले स्टडी गर्नु भएन किन भन्दाखेरि हामीले digital product high ticket product माथि काम गर्ने भएको हुनाले मार्जिन पनि उत्तिकै तपाईँलाई रहन्छ तपाईँको eighty two ninety percent over चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्जिन रहन्छ यसमा सो त्यो कारणले गर्दाखेरि पहिलो भनेको चाहिँ तपाईँले एफिलिएट बिजनेस गरेर मात्र तपाईँ चाहिँ यसमा मजाले सर्भाइभ गर्न सक्नुहुन्छ र एफिलिएट बिजनेस मोडललाई तपाईँले पछि यो फनलको कुराहरू सिकिसके पछाडि एक्टिभ टु प्यासिभ इन्कममा चाहिँ तपाईँले चाहिँ लान सक्नुहुन्छ पहिलो दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ तपाईँले यहाँबाट दोस्रो इन्कम गर्न सक्ने तपाईँको अप्सन चाहिँ के रहन्छ भन्दाखेरि do the project what you learn from the courses तपाईँले पैसा त्यसरी नै कमाउने हो जे जे तपाईँले चाहिँ कोर्सेसबाट सिक्नुभएको छ प्रोजेक्ट गर्ने हो बुझ्नु भयो नि सर जब मसँग अलमोस्ट मसँग फ्री टाइम त हुँदैन तर मसँग पनि टाइम भयो भने चाहिँ मैले के गरिराखेको हुन्छु भन्दाखेरि यहाँबाट कोर्सेस को जुन कोर्सेसमा सिकाइएको कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिराखेको हुन्छु जस्तो फेसबुक एड क्याम्पेन रन गरिराखेको छु लेटली मैले एउटा चाहिँ ब्लग इन्टरनेसनल बाहिरको लागि डिजाइन गरेर चाहिँ यो ब्लगमाथि काम गर्दैछौँ होइन यस्तो यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू गरेर पनि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पैसा चाहिँ कमाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले दोस्रो है सो यो यो ट्रेनिङ किन डिजाइन गरेको त तपाईँले सिक्नुहोस् र प्रोजेक्ट गर्नुहोस् भनेर नै डिजाइन गरेको हो नि त एडिटिङ सिक्नुहोस् एडिटिङ गर्नुहोस् तपाईँले ब्लगिङ सिक्नुहोस् ब्लगिङ गर्नुहोस् वेबसाइट बना वेबसाइट सिक्नुहोस् वेबसाइट डिजाइन गर्नुहोस् पैसा आउँछ नि सर सो प्रोजेक्ट गरिसके पछाडि कसले पैसा दिँदैन पैसा आउँछ दोस्रो तेस्रो भनेको चाहिँ तपाईँले गर्न सक्ने भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ एक्टिभ टु प्यासिभमा लान सकिने भनेको चाहिँ कोचिङ कन्सल्टिङ बिजनेस तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँसँग कुनै पनि स्किल्स छ भने अघि मैले तपाईँले जोडेको थिएँ तपाईँको चाहिँ यो लन्चिङ प्लेटफर्म हो भनेर भनेको थिएँ तपाईँसँग सिप छ भने लन्च गरेर तपाईँले प्यासिभ इन्कमको रूपमा तपाईँले मोडलको रूपमा तपाईँले लान सक्नुहुन्छ तपाईँसँग त्यो कन्सेप्टहरू छैन भने सिम्पल या जे जे कुरा तपाईँले सिक्नुहुन्छ त्यही कुरालाई तपाईँले चाहिँ कोचिङ र कन्सल्टिङ बिजनेसको रूपमा चाहिँ तपाईँले तपाईँले चाहिँ डाल्न सक्नुहुन्छ बुझ्नुभयो सो तेस्रो चौथोमा भनेको चाहिँ चौथोमा भनेको चाहिँ तपाईँले एक्टिभ टु प्यासिभमा लान सकिने भनेको चाहिँ हामीले पछिल्लो समयमा केही एप्सहरूको विषयमा रिसर्च गर्दैछौँ यस्तो एप्सहरू जुन चाहिँ एउटा मोबाइलमा प्रयोग गरेर त्यो मोबाइलमा प्रयोग गरेर नै पैसा कमाउन सकिने एप्सहरूको विषयमा लेटली हामीले रिसर्च गर्दैछौँ र त्यस्तो एप्सहरू चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रयोग गर्न जान्नुभयो भने चाहिँ यहाँबाट पनि चाहिँ हामीले चाहिँ पैसा कमाउन सक्छौँ सो हामीले यहाँ तिन चारवटा सिरिज ल्याएका छौँ अझ केही सिरिजहरू हाम्रो चाहिँ अन द आउने प्रोसेसमा छ सो चौथोमा भनेको चाहिँ अर्निङ र माइनिङ एप्स रिलेटेड चाहिँ कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ पाँचौँ लास्ट भनेको चाहिँ स्टार्ट टु इन्भेस्ट है अब जहिले पनि मलाई मेरो मेन्टरले जहिले पनि भन्नुहुन्छ ग्रान्ड कार्डनले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि पाँचौँमा मैले तपाईँलाई यहाँ सेयर गर्न खोजेको स्टार्ट टु इन्भेस्ट भनेको चाहिँ यस्तो प्रोजेक्ट्सहरू जहाँ चाहिँ तपाईँले आफ्नो पैसालाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ कम्पाउन्ड गर्न चाहनुहुन्छ सो त्यो रिलेट प्रोजेक्ट्सहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ जसलाई तपाईँको संसारको नब्बे पर्सेन्ट मान्छेलाई के छ के थाहा छ कसरी पैसा कमाउने भन्ने कुरा थाहा छ संसारको नब्बे पर्सेन्ट मान्छेहरूलाई only five to seven percent मान्छेहरूलाई how to save or keep money भन्ने कुरा मात्र पाँचदेखि सात पर्सेन्ट मान्छेलाई थाहा छ र अलमोस्ट तपाईँको चाहिँ टु टु थ्री पर्सेन्ट मान्छे मान्छेलाई मात्र थाहा छ कि कसरी पैसालाई कम्पाउन्डिङ गर्ने कसरी पैसालाई मल्टिप्लाई गर्ने सिम्पल भाषामा बुझाउँछु तपाईँसँग एक लाख छ भने कसरी पाँच लाख बनाउने चार लाख बनाउने तिन लाख बनाउने कसरी तपाईँकोसँग चार लाख छ भने बाह्र लाख बनाउने सोह्र लाख बनाउने this is call money compounding this is call money multi multiplication so यो एकदम चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जस्तो हाम्रो mission millionaire training stock market training चाहिँ यो यो इन्कमसँग रिलेट चाहिँ ट्रेनिङ हो सो छैटौँमा चाहिँ छ पछि म तपाईँलाई आइसके पछाडि नै सेयर गर्छु अहिले चाहिँ uh, uh, मैले सेयर गरिनँ किनभने अहिलेसम्म यो पाँचवटा सिस्टमबाट चाहिँ अहिलेसम्म रनिङ साथीहरूले चाहिँ कमाइराख्नु भएको छ है त सर कुरा बुझ्नुभयो सो थोरै म तपाईँलाई अब यो कसको लागि अथवा चाहिँ यसको बेनिफिट्स बुझ्नु भएको छ अनलाइन बिजनेसको बेनिफिट्स तपाईँले थाहा छ यस थाहा छ ल के के होला भन्नुहोस् त जस्तै यो रुममा बसेर पनि गर्न सकियो होइन त्यसको लागि अफिस जस्तै बिल्डिङहरू चाहिएन वेयर हाउस चाहिएन अनि टाइमको आफ्नो टाइम भयो यति चाहिँ थाहा छ thank you so much thank you so much अब एफिलिएट बिजनेस कसको लागि त भन्दाखेरि जोसँग अफिस छैन जोसँग चाहिँ म्यान पावर छैन टिम छैन जोसँग इन्फ्रास्ट्रक्चर छैन जोसँग फर्निचर छैन जोसँग अपफ्रन्ट इन्भेस्टमेन्ट दुई चार लाख पाँच लाख छैन जोसँग चाहिँ हाई इन्भेस्टमेन्ट छैन त्यो व्यक्तिहरूको लागि त्यो व्यक्तिहरूको लागि हो र अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब एफिलिएट यो बिजनेस कसले गर्न सक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ यसमा लाइफ टाइम लर्निङ र अर्निङ त छँदैछ स्टुडेन्टहरूले पनि गर्न सक्छन् हाउसवाइफहरूले गर्न सक्छन् अनइम्प्लोयहरूले गर्न सक्छन् बिजनेस ओनरहरूले गर्न सक्छन् मिनिमम इन्भेस्टमेन्टबाट लोनबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ मैले भने नि मेरो करियरमा त मैले लोनबाट सुरु गरेको लोनबाट सुरु गर्न सक्छ इफ जब होल्डर भने एक्स एक्स्ट्रा फ्रिल्यान्सर कन्सल्टेन्टको रूपमा चाहिँ काम गर्न सक्छ बिजनेस ओनर हो रहेछ भने चाहिँ एक्स्ट्रा इन्कम एडिसनल इन्कमको लागि चाहिँ उसले चाहिँ गर्न सक्छ सो यसको बेनिफिट्स के छ त एफिलिएट बिजनेसको चाहिँ बेनिफिट्सहरू थुप्रै छ जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै घरमै बसेर चाहिँ गर्न सकिन्छ अर्को कुरा भनेको चाहिँ यो बिजनेसको फाइदा भनेको चाहिँ कुनै पनि प्राकृतिक प्रकोपहरू जस्तो भूकम्प यो महामारी कोभिड जस्तो कुराले पनि यसमा खासै फरक पर्दैन सर यसमा खासै फरक पर्दैन जुनसुकै समयमा सिक्न र गर्न सकिन्छ यो बिजनेसलाई राइट सो त्यो कारणले गर्दा यसमा यसको थुप्रै फाइदाहरू छन् जस्तो तपाईँलाई इन्कमको प्रकारहरू तपाईँलाई भने पाँचवटा इन्कमको पा प्रकारहरू छन् फाइभ टाइप्सको इन्कमहरू चाहिँ जेनेरेट गरेर चाहिँ काम गर्न सकिन्छ पैसा कमाउन सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ टेक्नोलोजी सँगसँगै हेर्न पनि सकिन्छ टेक्नोलोजी भन्ने कुरा यति चाहिँ तपाईँको चाहिँ फास्टली बढ्दैछ आज एउटा टेक्नोलोजी छ भोलि अर्को टेक्नोलोजी हुन्छ यो टेक्नोलोजीहरूसँग आफू हिँड्न चाहिँ यसले चाहिँ धेरै नै हेल्पफुल गर्छ आफ अर्को भनेको चाहिँ बा बिजनेस गर्दाखेरि बिजनेसको आइडियाहरू कन्सेप्टहरू हामी जान्छौँ इभन तपाईँको अरूलाई पनि हामी बिजनेसको कन्सेप्ट र आइडियाहरू सिकाउन सक्छौँ जुनसुकै ठाउँ जुनसुकै समयमा पनि हामी गर्न सक्छौँ त्यो तपाईँले नै भन्नुभयो अर्को भनेको चाहिँ हार्डवर्क अहिलेसम्म हाम्रो के छ त भन्दाखेरि कन्टेक्स्टमा कल्चरमा तपाईँको काम भन्ने बित्तिकै हार्डवर्क भन्ने मात्र बुझिन्छ होइन तपाईँको खेत जोत्ने हलो कोदालो गर्ने होइन भारी बोक्ने मिस्त्री गर्ने तपाईँको चाहिँ कारखानामा काम गर्ने तर यस्तो अहिले जीवनशैली आइसकेको छ स्मार्ट वर्क जहाँ चाहिँ मो मोबाइल प्रयोग गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ लाइफस्टाइल जिउन सकिन्छ अर्को भनेको चाहिँ तपाईँले दुई चार लाख लगानी गरेर एउटा कुनै बिजनेस सुरु गर्नुभयो त्यो दुई चार लाख उठाउनका लागि कम्तीमा पनि एकदेखि चार वर्ष तपाईँले कुर्नै पर्ने हुन्छ क्या कुनै पनि बिजनेस गर्ने मान्छेले त्यो कुर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो देख्दैन बिचराले होइन सो एउटा चाहिँ हाई इन्भेस्टमेन्टबाट एउटा सानो लोकल बिजनेस गर्नुभन्दा यदि तपाईँ हामीले चाहिँ जान्यो भने सानो अमाउन्टमा चाहिँ नेसनल्ली र इन्टरनेसनल्ली यो बिजनेसलाई चाहिँ लान सक्छौँ हामीले नर्मली चलाइराखेको फेसबुक इन्स्टाग्राम युट्युब यही कुराहरूलाई प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ पैसा कमाउने होइन यही कुरालाई प्रयोग गरेर कसरी चाहिँ इन्कममा चाहिँ परिणत गर्ने यो कुरा नै हामी चाहिँ सिक्छौँ विशेष गरेर होइन यही नै फाइदाहरू छ अर्को भनेको चाहिँ यो तपाईँ कसैको अन्डरमा तपाईँ बस्नु परेन होइन आफ्नो बोस आफै तपाईँ हुनुभयो तपाईँले आफूले आफूलाई कति प्रेसर दिनुहुन्छ तपाईँमा भर पर्ने कुरा अर्को कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि आफ्नो सिप दक्षतालाई लिएर आफ्नो लागि चाहिँ काममा लगाउन सक्यो आफ्नो सिप दक्षतालाई लिएर आफ्नो लागि काम गर्न सक्यो होइन त्यो फाइदा अर्को अर्को भनेको आज संसारको जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिच कम्पनीहरू छन् नि छ तपाईँ अलिबाबा अलिबाबा माइक्रोसफ्ट एमाजोन यो व्यक्तिहरू यो कम्पनीहरू संसारको किन धनी कम्पनी बन्यो त बिकज उनीहरूले इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्न जानेकै छन् होइन सकिन लाग्यो एक पर्सेन्ट यो यो कम्पनीहरूले इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्न जाने टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्न जाने है एमाजोनको फाउन्डरसँग जति चाहिँ इन्टरनेटलाई प्रयोग गर्ने अधिकार छ तपाईँ र हामीलाई पनि उति नै अधिकार छ होइन सो त्यो कारणले गर्दाखेरि यो कुराहरूलाई टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गरेर बिजनेस गर्न सकिन्छ वर्ल्ड वाइड यसमा कुनै जातीय भेद वर्गीय भेद निश्चित पढाइ सर्टिफिकेट यो त्यो केही आवश्यक पर्दैन एउटा आवश्यक पर्छ त प्यासन इच्छा शक्ति इन्ट्रेस्ट चाहिन्छ होइन आफ्नो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको चाहिँ नो निड कम्पनी प्रडक्ट तपाईँले डिजाइन गर्नु परेन तपाईँको चाहिँ कलर कास्ट जेन्डरले म्याटर गर्दैन एजले म्याटर गर्दैन होइन म्यान वुमेन तपाईँको कुनै पनि कुराले चाहिँ यसमा चाहिँ म्याटर गर्दैन सो यो नै फाइदाहरू हो अब तपाईँको ड्यासबोर्डहरू चाहिँ तपाईँ बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँको ऊ पनि कम रहेछ हामी भोलि या कुनै दिन हामी चाहिँ बनाउला है त सर ठिक छ केही छ तपाईँको सोध्नुपर्ने छैन सर मलाई त्यस्तो सोध्नु पऱ्यो भने तपाईँ मेसेन्जरमा गर्छु नि हुन्छ सर ल हामी छुटौँ है त हामी छुटौँ